Bueno, pues eh, buenas tardes. Vamos a, comenzar ya lo que sería esta eh, sesión eh, inicial ¿no? de, este, estos laboratorios para el diseño de presupuestos participativos con jóvenes. voy a, compartir pantalla con el objeto de poderos mm, presentar bueno, las claves de lo que sería esta propuesta que hacemos. Agradecemos muchísimo a, a todos y a todas los participantes ¿no? que tenemos esta tarde porque eh, creemos que sin duda se trata de un tema que va a tener mucha actualidad en, los próximos tiempos eh, y que además, como veréis, pues bebe de una tradición que, que a día de hoy bueno, toca muy diversas latitudes, ¿no? desde sus primeros orígenes, sobre todo en el ámbito más eh, latinoamericano, como a día de hoy en muchos otros lugares del mundo, siendo pues Europa y también países como Estados Unidos en determinados casos eh, bueno, eh, países que están un poco a la vanguardia en, el desarrollo de este tipo de, propuestas. Eh, lo que vamos a, trasladaros, sobre todo, es la experiencia que nosotros hemos adquirido a través de un proyecto europeo dentro de la convocatoria Erasmus Plus, un proyecto que se llama Youth Participatory Budgeting, que sería presupuestos participativos para jóvenes, básicamente, y, vamos a trasladaros, digamos, todo, todo lo que es el, material que hemos ido elaborando para ayudar a preparar un proceso de este tipo, eh, con el objeto de, pues enseñaros las claves, de, cómo montar una acción de estas características y al margen también para pediros que nos podáis ayudar a lo que es la evaluación del instrumento, de los instrumentos que os pondremos eh, a vuestro servicio a lo largo de, estas sesiones. Eh, bueno, dicho esto, lo que voy a hacer es, al margen de esta bienvenida, pues compartir pantalla de manera que, bueno, pues que, podamos hacer un seguimiento, digamos, más claro de los, de los contenidos. Comparto pantalla, aquí estáis viendo. El USPB Accelerator es el eh, proyecto europeo en el cual estamos encuadrando esta acción, el eh, presupuesto participativo para jóvenes, ¿no? esa idea de acelerar estos procesos para poder llevar al máximo eh, posible de, de, de de niñas, en, la participación en estas actividades. Eh, toda la acción se va a desarrollar entre el 1 de junio y el 24, o sea, apenas eh, tres semanas en las cuales estaremos trabajando hasta poder tener esos, esos, esos presupuestos, ese proyecto de presupuesto preparado. Bueno, eh, la iniciativa, eh, como, como, comentamos, es sobre todo trabajar eh, con, la idea de presupuesto participativo en lo que es el compromiso social y el empoderamiento de los jóvenes con la democracia. esta idea, que es además una idea especialmente potente en el ámbito europeo, en el que sobre todo, bueno, en, en tiempos en los que arrecia en muchos casos, digamos, visiones populistas, en los que arrecia la polarización, se entiende que se debe de actuar desde el principio, desde las edades eh, más tempranas, en poder trabajar y preservar los valores eh, democráticos. El objetivo de todo este proceso es que al final, trabajando en los diversos grupos que se creen, eh, se pueda generar un proyecto de presupuesto participativo que esté listo para ser implementado. ¿A quién nos dirigimos cuando lanzamos esta convocatoria? Bueno, en general, es como solemos hacer nosotros en Medialab UGR y en la Universidad de Granada, lo abrimos a la ciudadanía en general pero eh, pensamos que es de especial interés para aquellos jóvenes interesados en la participación en procesos democráticos, también para personal directivo y profesorado de centros de educación primaria y secundaria, personal docente e investigador universitario, eh, estudiantado de grado y de máster en área de educación, pedagogía o afines, y también otro tipo de personal técnico de cargo político eh, de participación ciudadana, tanto en entidades locales como en entidades regionales. Eh, tema un poco de intendencia, asistencia y certificado. ¿no? Aquellas personas que participen en el proceso recibirán un certificado acreditativo eh, de 20 horas. Lo que nosotros haremos es que a lo largo de las sesiones, eh, especialmente la primera, segunda y la última, la quinta, nosotros iríamos pasando una serie de, pues de, de formularios en Google para que podáis dejar vuestro nombre y DNI, aunque como es una acción que hemos planteado eh, digamos, dirigida a un número relativamente pequeño de personas, yo creo que al final pues esto será una cosa que podremos llevar entre el equipo de manera muy sencilla. Y, luego también eh, se podrá utilizar lo que son los listados que, genera el propio Zoom en relación a lo que es la asistencia. Eh, será necesario un registro de una participación en el 80% de las sesiones, no para la obtención de este, de este certificado. Ahora os explicaré en qué consisten las diversas sesiones, y cómo un poco pues, se va a evidenciar todo el trabajo realizado. Las sesiones, bueno, la primera de ellas es la que estamos celebrando hoy, donde vamos a presentar estos laboratorios para el desarrollo de presupuestos participativos y también vamos a iniciar la presentación de casos de presupuestos participativos llevados a cabo en municipios y en escuelas. Al margen de ello, en esta primera hora yo haré una introducción, sobre todo centrada en el marco, en el marco andaluz, donde desde 2017 tenemos una ley de participación ciudadana em, con el objetivo de bueno, pues encuadrar cómo todo, todo este trabajo tiene un marco en la legislación em, actual. La segunda sesión es dentro de una semana, en el mismo horario que tenemos ahora. Y aquí lo que haremos es eh, presentaros los instrumentos de em, los instrumentos, digamos, de trabajo generados por el proyecto USPB Accelerator eh, y que vamos a utilizar como guía para el trabajo autónomo que los grupos deberán desarrollar en la sesión 3 y en la sesión 4. Mm, igualmente, esas sesiones 3 y 4 se podrán celebrar hasta el 22 de junio y van a ser sesiones de trabajo autónomo en las que nosotros estaremos eh, dando soporte para cualquier cosa que podáis necesitar, cualquier guía que podáis necesitar. Lo que hemos preparado ahí es una guía, de, eh, una guía con el objetivo de que podáis trabajar eh, de forma independiente, salvo cualquier cuestión que podáis necesitar. Y finalmente, la sesión quinta, el 24 de junio, aquí lo que haremos finalmente es la presentación de los resultados, presentar cuáles son los proyectos que habéis eh, diseñado, poner en común la experiencia en el diseño de estos, procesos de, presupuestos participativos eh, e igualmente también pues, que nos podáis dar cualquier tipo de feedback que tenga que ver con el desarrollo de los instrumentos de los que estamos hablando, ¿no? de los instrumentos del proyecto en el que estamos trabajando. Bueno, esto es una infografía donde básicamente recoge todo esto que os, estaba, eh, que hoy indicaba. ¿En qué consiste la primera sesión? Esta primera sesión en la que, bueno, pues hemos empezado ya con unos minutillos de retraso, eh, un poco algo que, con lo que siempre contamos, eh, lo que haremos es presentar los laboratorios en qué consisten y también mostraros el marco general global en el que estamos trabajando desde Mediara UGR en participación ciudadana y, sobre todo centrarlo en el marco andaluz, donde soy eh, la mayor parte de los, participantes. De 5 a 6 lo que haremos será el inicio de esos laboratorios. Eh, por inicio de los laboratorios eh, lo que entendemos es, eh, vamos a formular una serie de grupos que tengan una serie de, características en cuanto a diversidad, con el objetivo de que podáis trabajar de forma conjunta en el desarrollo de esas propuestas a lo largo de las dos sesiones siguientes. Hemos entendido que el trabajo en grupo, bueno, lo que nos va a permitir es un poco reproducir más lo que sería un entorno eh, más próximo a la realidad, ¿no? en, tanto en escuela como en un municipio eh, en el que, bueno, al final vaya a trabajar con un equipo y al mismo tiempo también puede un poco aliviar lo que sería el trabajo de desarrollo de toda la información que os vamos a ir solicitando para, esta, para este proyecto. Eh, de 6 a seis y media tendremos descanso, aunque bueno, dado que la sesión previa justamente una sesión en la que lo que vais a hacer es tomar toma de contacto, es decir, eh, presentaros, eh, conocer cuáles son eh, un poco vuestras inquietudes, por qué estáis aquí, qué os interesa, etcétera. Eso lo podéis extender un poquito más, si, queréis, durante ese descanso. en todo caso, a las seis y media tenemos que volver. De, de seis y media a ocho tendremos dos sesiones que son especialmente interesantes y que tienen que ver con experiencias de municipios, y en este caso también de una eh, de una organización, de una, asociación que trabaja en el desarrollo de este tipo de procesos. Esto yo creo que va a ser muy interesante porque, eh, bueno, son casos que además conocemos muy bien, son casos que tenemos mapeados dentro de, la web del proyecto, eh, youthpb.eu, que ya os comentaremos más en profundidad la semana que viene, y esto nos va a enriquecer mucho para conocer todas las posibilidades que tiene los presupuestos participativos y también todos los retos que implica el hacerlo con los más jóvenes. Finalmente, bueno, pues, habrá un poquito una sesión de preguntas o, animamos a que podáis eh, compartir ahí vuestras inquietudes y, cierre previsto para las 8 de la tarde. Eh, en relación a, lo que sería la asistencia de hoy, pues se pasará ese formulario de registro, tanto en lo que es la primera parte eh, como en lo que es la segunda. Pero bueno, en cualquier caso, estas son las típicas cosas, un poco del procedimiento que nos exigen en este caso la, Comisión Europea y, bueno, pues todos los profesores de certificación en la, universidad, pero eh, realmente creo que si, estáis aquí esta tarde es porque esto mueve y nuestro objetivo es poder generar una propuesta de valor añadido para vosotros y para vosotras y que, se os haga corto y podamos eh, trabajar eh, sin problemas. Sobre otras indicaciones, bueno, lo que decíamos, ¿no? la sesión está siendo grabada, todas estas sesiones que son un poquito más globales pues van a subirse a, YouTube y algunas de ellas también a Spreaker eh, a través, para tenerlo a disposición a través del podcast. Y, bueno, eh, igualmente eh, que sepáis que el desarrollo de trabajo en grupo, en la sesión de hoy, no tenéis que salir de Zoom, directamente os mandaremos nosotros a salas, ¿vale? Donde podréis trabajar. Luego a las seis y media volveremos a la misma sesión que tenemos ahora, la mismo enlace que tenemos ahora, y ahí tendrá lugar esa, esas presentaciones de los ayuntamientos. Igualmente, para cualquier otro tipo de, contacto que necesitéis, pues bueno, al margen de, los correos electrónicos que os hemos mandado, donde os podemos atender, también podéis tener o usar este hashtag de YouthPB o eh, bien nombrando en Twitter a Medialab UGR. Bueno, dicho esto, a mí me gustaría un poco enmarcar el por qué consideramos que esto es importante y por qué lo estamos trabajando de una forma prioritaria en la universidad dentro de lo que es el equipo eh, de, gobierno, en este caso de la Universidad de Granada, y también eh, porque es central a la, actividad de Medialab UGR, que somos los que proponemos esta actividad y los que estamos participando dentro de ese eh, proyecto europeo. bueno, esta sería un poco la estructura de la presentación que voy a trasladar a lo largo de estos próximos 35, 40 minutos y que me gustaría que sirviera un poco de marco ¿no? a todo lo que vamos a vivir. En primer lugar, la importancia de la participación ciudadana en la sociedad actual. Eh, este tipo de, elementos que vais a ver aquí em, han cambiado en alguna cuestión ligeramente a partir de toda la pandemia que hemos vivido, pero eh, en 2019 se podrían verificar, se podrían suscribir tal cual. Es decir, eh, la pandemia ha acelerado los procesos de incertidumbre, de cambio social, de transformación digital, pero todo eso ya estaba a una gran velocidad hace apenas año y medio. Dicho esto, consideramos que, la, el contexto actual, un contexto de máxima incertidumbre, un contexto en el que además eh, somos cada vez conscientes de que las, digamos, tradicionales estructuras verticales, ¿no? Eh, las tradicionales jerarquías no siempre funcionan, de que es necesario reconectar eh, diversas dimensiones, digamos, de la realidad, lo físico y lo digital, algo que tenemos ahora muy, muy claro, Después de este último año, pero también reconfigurar esas otras relaciones verticales y horizontales es fundamental. Eh, igualmente también el potencial y la necesidad de activar lo que es la inteligencia colectiva. Básicamente la participación ciudadana no habla de eso, nos habla de que eh, la participación la hacemos porque el conocimiento está distribuido en la sociedad y no solamente lo tienen aquellos eh, que en principio a través de medios democráticos eh, nos están representando. O no solo lo tienen aquellos que consiguen un conocimiento experto, sino que es necesario también eh, activar, integrar esa inteligencia colectiva, que es una inteligencia eh, bueno, pues que, está en diversas partes de la sociedad, que tiene diversas características. Por eso la participación ciudadana es importante. luego también el compromiso con lo local y con lo global. Aquí eh, relaciones directamente con lo que es el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que todas las instituciones estamos implicados y que además eh, constituyen un elemento eh, central de, la acción política en lo local. Uno de los grandes retos de, la Agenda 2030 es conseguir localizarla, llevarla a lo inmediato y eso forma parte, digamos, del entorno en el que nos movemos. Igualmente para nosotros eh, la ética de los cuidados es fundamental. Eh, creemos que hay una demanda social, un cambio eh, cultural importante, ¿no? aunque obviamente pues, también tiene su, su enemigo, pero em, ese cambio se centra en la necesidad de humanizar las relaciones, eh, digamos, interpersonales, las relaciones en, en, en, torno a lo común, en torno al bien común, y para eso la ética de los cuidados es fundamental. Y por último, la necesidad de fortalecer la democracia, de, de, la participación, de lo institucional. Todo esto eh, es central al por qué situamos en primer término la participación ciudadana. Igualmente, dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible, eh, el Objetivo 16, eh, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y el 17, Alianza para lograr objetivos, también nos interpelan directamente en torno a estas cuestiones. En cuanto al, al contexto del que estábamos hablando, creemos que nos encontramos en un momento en el que se está, de alguna manera, cimentando un nuevo contrato social, en el que yendo a una participación que sea verdaderamente eh, significativa y no cosmética como ocurre en algunas ocasiones, pues podemos llegar a, un nuevo equilibrio de poderes ¿no? en lo que es la sociedad, donde esté esa democracia representativa, donde esté también esa participación ciudadana eh, más directa, donde aparezca también esa otra inteligencia desarrollada por lo que son las máquinas, los algoritmos y también, eh, como no, el conocimiento y el saber de los expertos y de las expertas. ¿no? En ese sentido, eh, bueno, pues desarrollar una cultura de ciudadanía más involucrada, más implicada, ir más allá de esa democracia representativa y una cuestión que es fundamental, además para nosotros como Media que es el incorporar las nuevas formas de participación a través de los medios digitales. La naturaleza de la participación nos presenta múltiples retos. Siempre tenemos esta falsa dicotomía entre participación versus representación y son dos formas de complementar una visión democrática de la sociedad. Es decir, no, la, participación directa no es eficiente en todos los casos, la representación no es igualmente eh, eficiente en todos los casos. Eh, tenemos que ver en cuáles de ellos, siempre respetando una garantía y los procedimientos, pues podemos tener un mejor mix de, conocimiento y de, toma de decisiones, de legitimidad y de, eh, digamos, visión democrática, ¿no? de generación de comunidad. los tiempos y los plazos la participación, esto lo veréis cuando trabajéis con la idea de presupuestos participativos, eh, bueno, el tiempo y los plazos son fundamentales. La participación no funciona sola, requiere un cuidado en sí misma. Eh, las trampas de la participación, bueno, eh, la falacia de los expertos, no el confiar siempre en, en que desde los expertos, desde las expertas se puede desarrollar unas soluciones sin necesidad de articular unos procesos de consenso social, eh, existe una retórica también de la colaboración, que en ocasiones pues, puede estar un tanto vacía, o también en ocasiones la sociedad pues, tiene una obsesión por la evaluación que nos lleva a pensar, oye, bueno, pues, esto al final, ¿qué nos reporta? Es mucho más eficiente hacerlo de otra manera, pasando de estos procesos de participación. Igualmente, la importancia de la escucha, una cuestión que creemos que es esencial en cuanto a la participación, es la capacidad de activar nuestro conocimiento del medio, nuestro conocimiento del entorno, escuchar cuáles son las necesidades, escuchar cuáles son las demandas de, los otros. Eh, utilizar métodos que facilitan en unos casos, y, que, excluyen en otros. Los métodos que utilizamos a la hora de desarrollar un proceso participativo no son neutros y por eso, eh, en el caso en el que nos encontramos ahora, pues estamos testando una serie de propuestas que hacemos para ver si os pueden ayudar a ese desarrollo de los presupuestos participativos. Eh, la prioridad de los equipos es también muy importante, no solamente a la hora de conformar el diseño de un proceso de participación, que es lo que vais a hacer vosotros, sino también a la hora de que, por ejemplo, un grupo de, estudiantes eh, presenten un proyecto de transformación que busca ser financiado. La pluralidad de los equipos, eh, de alguna manera, eh, presenta una serie también de problemas, de, complejidades ¿no? en la gestión, pero es también garantía de que, bueno, que no estamos haciendo proyectos que son brillantes en la mente de una persona, pero que no tienen un respaldo social que no recogen ¿no? demanda de, una mayoría. Y por último, la necesidad de aceptar el conflicto. No hay participación sin conflicto. Al final, eh, la política es la gestión eh, de esos diversos eh, intereses, de esa deliberación, de, esa, de ese desarrollo de consenso. Entonces, tenemos que aceptar ese conflicto como una parte intrínseca y vivirlo de alguna manera cómodo en él, superarlo y, hacer que sea una fuente de, acuerdo en ese sentido nosotros vinculamos mucho lo que es la participación con la innovación. Eh, ¿Por qué? Pues porque como, comentaba antes, eh, si participamos entendemos que es porque queremos incorporar formas de inteligencia, conocimientos distribuidos, que en principio no están centralizados en esos grandes nodos de, poder o de conocimiento. Eh, eso nos liga directamente con la propia capacidad innovadora de esa población, de esos estudiantes, de esa ciudadanía en su conjunto. Eh, trabajamos en ese sentido en modelos de transferencia múltiple de conocimiento, donde iréis viendo que cada vez hay, pues, eh, dentro de ese mantra de, lo que, de lo que es la innovación, diversos apellidos que podemos aplicar y que en general todos van en esa línea de hacer esa innovación más abierta, más ciudadana, más participativa. Innovación social, innovación ciudadana, innovación pública. La figura de los laboratorios sociales es una figura importante nosotros como Media Lab nos consideramos un laboratorio eh, social, eh, que básicamente pues, son esos espacios que lo que buscan es generar eh, conocimiento de forma compartida, como, aquí podéis ver. Pensar colaborativamente, trabajar con enfoques de experimentación y de prototipado, conjugando reflexión y, orientación a la acción, es importante que no se quede únicamente en una acción especulativa, generando comunidad, pensando con nuestra comunidad, y eh, trabajando en lo, local y en lo global, en torno a los grandes desafíos que a día de hoy pues, nuestro planeta. Bueno, esto es lo que hacemos nosotros en Media Lab UGR, que es el marco para, lo que, para los que no lo conozcáis, en el que estamos desarrollando esta, esta acción. Eh, el Media Lab UGR dentro de la Dirección de Participación e Innovación Social de la Universidad de Granada. los laboratorios. Fijaos que nosotros hemos llamado esta convocatoria eh, con el nombre de laboratorio. Nosotros entendemos los laboratorios en, diversas dimensiones, en diversos niveles. Por un lado, instituciones, por ejemplo, el Media Lab de la Universidad de Granada, el LAAB, que es el laboratorio eh, abierto de Aragón, el laboratorio del gobierno de Aragón para trabajar en temas de gobierno abierto, Media Lab Prado, o sea, son entidades que tienen esta concepción que he dicho del laboratorio. Pero también utilizamos en ocasiones la palabra laboratorio para referirnos a lo que son proyectos. Eh, proyectos como los que vosotros y vosotras vais a trabajar. Por eso quisimos llamar a esta actividad laboratorio. Eh, un laboratorio, que es un, un encuentro temporal de un conjunto de personas para trabajar igualmente sobre esos valores, lo que pretende es generar algo, producir algo. Y por último, también el laboratorio entendido como actitud, como una metodología, como una filosofía, ¿no? incluso a nivel individual, a nivel personal. Igual que os comentaba antes, pues aquí tenéis distintos tipos de laboratorios que podemos encontrar. Los valores de los que trabajamos y que de alguna manera nos gustaría también imprimirlos dentro de las acciones que vaya, vosotros, que vaya a desarrollar eh, en el desarrollo de estos proyectos de presupuestos participativos. La proactividad y la orientación a la acción, es decir, convertirnos en agentes activos de nuestro futuro diseñando lo que queremos, con una cultura de participación y de cuidado, eh, desde la diversidad y la inclusión, eh, trabajando desde la cultura digital, que nos parece importantísimo. A día de hoy, un proceso de participación que no tengan en cuenta eh, unos enfoques de, cultura eh, digital, de participación digital, está absolutamente eh, cojo, ¿no? porque en principio está dejando a gente fuera sin poder participar, o sea, personas que a lo mejor el, día de hoy eh, no han podido asistir a una parte de la sesión, pues podrán escucharlas ¿no? posteriormente cuestiones de este tipo no se pueden hacer sin, sin esa capa. Acción local y conexión global, la mezcla de saberes e que hablábamos, y un tema también que es fundamental y que yo os recomiendo que tengáis siempre en mente cuando mm, lo abordéis eh, a la hora de preparar esos procesos participativos, que es el entender eh, la participación como una forma de aprendizaje, una forma de aprendizaje social en la que el proceso y resultados van de la mano. Es decir, eh, cuando hay los presupuestos participativos no debéis únicamente de evaluar si los proyectos que se han seleccionado y que se han podido llegar a ejecutar han sido buenos o han sido malos. eso, es un indicador, pero tenéis que ver también qué eh, capacidad, digamos, de aprendizaje, de educación, de ciudadanía se ha generado durante el proceso. El proceso es fundamental. Y hay ocasiones en las que el propio proceso, aunque el resultado final no haya sido óptimo, eh, nos va a permitir bueno, pues justificar y, y, evaluar positivamente acciones como las que estamos planteando. Luego otro tema que también es muy importante para nosotros y que os recomendamos y que os vamos a pedir es la documentación del proceso como parte del aprendizaje documentar es una forma de ser consciente de lo que estamos haciendo. El, documentar qué estamos haciendo en cada una de las sesiones, qué problemas tenemos, qué ideas vamos generando, etcétera. Y luego, pues trabajar desde la cooperación frente a la competencia, eh, que también sería uno de los valores importantes en los que trabajamos. Ahora eh, voy a pasar brevemente a introduciros lo que es la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que nos va a dar el marco para los que estamos trabajando en Andalucía y, bueno, y en general, para los que no, es probable que en vuestras comunidades también tengáis leyes de participación, eh, que en muchos casos pues, tienen términos relativamente similares. Eh, Andalucía no fue de las pioneras en tener una ley de participación ciudadana, pero sí ha sido de las pioneras, de las pioneras en poder eh, desarrollar una ley que, bueno, que recoge quizá las principales virtudes de las leyes desarrolladas en otros lugares. Bueno, pues la ley 7 2017, del 7 de diciembre, de participación ciudadana de Andalucía, digamos el objeto de lo que estamos hablando ¿En qué contexto legal surge? Igualmente, Agenda 2030, eh, la meta 16.7 indica la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Igualmente, la Alianza por el Gobierno Abierto recoge también todos estos temas de participación. La Unión Europea también las recoge en el ámbito nacional, la Constitución Española, habla de fomentar la participación ciudadana. En el ámbito autonómico, el Estatuto de Andalucía tiene el artículo 10 en el que habla de la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, en aras de una democracia social avanzada y participativa. Pues igualmente está ahí de forma central. En el ámbito eh, autonómico tenemos también la ley de transparencia pública en Andalucía y en el ámbito local pues hay diversas leyes que también recogen eh, todas estas acciones. De hecho, tenemos que tener en cuenta que fundamentalmente la participación ciudadana donde surge en el ámbito local, en el ámbito donde están las personas, en el ámbito donde vamos a tener esa capacidad de, eh, pues decisión, de generación, de, participación y de conexión con lo próximo. ¿Qué es la ley? Bueno, pues la ley eh, organiza el derecho que tienen las personas a participar en los asuntos públicos, autonómicos y locales de Andalucía, condiciones de igualdad, de manera real y segura. Y entró en vigor el 5 de enero de 2019. Un elemento importante es que reconoce la participación, tanto de forma directa por las personas, de forma individual, como a través de organizaciones. Esto es un tema importante porque, eh, bueno, pues cada vez menos eh, la gente en ocasiones eh, forma parte de organizaciones y ejerce esa participación de manera organizada. Entonces, la posibilidad de que un, individuo pueda de, forma directa participar es importante y está recogida. ¿Cuál es la finalidad que tiene la ley? Pues entre otras cosas, como veis, participación ciudadana en los asuntos públicos, mejorar la comunicación entre gobierno y ciudadanía, mejorar la eficacia del gobierno, proporcionar ideas sobre todo para el desarrollo de políticas públicas, establecer diversas formas de participación, fomentar sobre todo la participación de mujeres, eh, niños, infancia, personas mayores y personas en situación de vulnerabilidad, fortalecer la vertebración social y favorecer también la colaboración entre lo que es la administración autonómica y la local los principios en los que se basa, pues como veis algunos de los que tenemos ahí, de alguna manera ya lo, hemos esbozado, eh, bueno, es muy amplio, ¿no? Pero, bueno, es importante, a nosotros la verdad que nos resulta siempre interesante, ¿no? Cuando desarrollamos un proyecto, eh, marcar cuáles son los principios sobre los que lo trabajamos, ¿no? Eh, pues de apertura, de transparencia, de accesibilidad, todo ello lo vais a encontrar también en la ley, y además eh, se va a intentar a procurar incidir mucho en lo que es la igualdad. La igualdad de oportunidades eh, bueno, pues, para personas sobre todo con discapacidad, eh, para lo que es la, igualdad tecnológica y la adaptación de los diversos medios y el lenguaje y para sobre todo facilitar la inclusión en un sentido amplio. Todos los ciudadanos y ciudadanas andaluces mayores de 18 años están llamados a, a participar. Veremos que también eh, los menores van a tener un papel importante, incluyendo la participación, en muchos casos, para eh, todos aquellos eh, mayores de 16 años. Em, igualmente, bueno, hay diversos tipos de entidades que se tienen aquí en cuenta ¿no? en esta ley de participación, entidades privadas sin ánimo de lucro, entidades representativas de intereses colectivos, etc. todo eso lo vais a encontrar en esa ley. ¿Cuáles son las obligaciones de las administraciones públicas andaluz en este sentido? Bueno, pues tener en cuenta las opiniones de la ciudadanía, el tener en cuenta las opiniones no significa que sean eh, vinculantes los resultados de los procesos de participación. Pero sí es cierto que una vez que la administración da un paso en este sentido, es muy difícil, bueno, pues mm, desmarcarse eh, de ese espacio dado a la ciudadanía. Sobre todo porque, eh, en fin, si la ciudadanía no siente que hay un empoderamiento, que hay una agencia en lo que hace, no volverá a participar en otros procesos, Entonces, bueno, eh, sin, ser vinculantes, vinculante sí que es muy importante el, digamos, el potencial que da para todos nosotros como ciudadanos el participar en base a esta ley. Igualmente, pues la participación a través de medios digitales, eh, establecer métodos de publicidad y fomento de la participación ciudadana, etc. Entre los diversos procesos de participación ciudadana que ahora os comentaré, sobre todo lo que se pretende es mm, dar capacidad para proponer, seguir y evaluar políticas públicas, para eh, generar instrumentos de planificación de dichas políticas, para dar preferencia a eh, elementos puntuales del gasto, lo que sería su presupuesto participativo, elaborar leyes y reglamentos, o también para hacer la evaluación de eh, servicios públicos. Y en ese sentido, estos son los diversos tipos de procesos que recoge la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía. Vamos a, comentarlo comenzarlo brevemente, bueno, pues para que podáis tener una noción de esos instrumentos con los que vamos a contar y sobre todo poder centrarnos nosotros en lo que serían esos presupuestos participativos. En primer lugar tendríamos la deliberación participativa, que es un debate entre la administración pública autonómica o entidades locales y la ciudadanía. Eh, esta deliberación participativa se hace tras la, propuesta de una eh, política pública y em, lo puede iniciar tanto la administración autonómica, la Junta de Andalucía, como las corporaciones locales o la propia ciudadanía. En el ámbito autonómico se necesitaría para eh, lanzar esa deliberación, participativa un apoyo mínimo de 20.000 firmas. Y en el ámbito local, bueno, pues esto estará recogido por el Reglamento de Participación Ciudadana que elabore dicha corporación, eh, corporación local. Las personas o entidades son las que dirigirán la solicitud eh, al centro directivo competente o a la entidad local. En caso de que se acordara este proceso de deliberación participativa, se deberá iniciar en un plazo máximo de 30 días. Y se inicia con un documento importante que es el Acuerdo Básico Participativo, donde aparecen todos los elementos clave que va a tener ese, eh, ese proceso, ¿no? Desde actuaciones a seguir, tipo de proceso de participación, asuntos de deliberación a debatir, órganos competentes, duración máxima del, periodo de debate, que no puede ser indefinido, máximo es cuatro meses. Y este acuerdo básico participativo se le da la publicidad a través de los boletines eh, oficiales eh, y finalmente, pues eh, elaborará un informe final del proceso. En relación a lo que son los presupuestos participativos, que es otro de los grandes instrumentos recogidos por la ley, se permite la participación de los ciudadanos en la elaboración de los presupuestos, dando, eh, digamos, una prioridad en cuanto a la realización de unos gastos de inversiones frente a otros. Es decir, no todo puede estar sometido a lo que son presupuestos participativos y ahí está, de alguna manera, la capacidad que tengan las entidades municipales, los, ayuntamientos, y en el caso de, por ejemplo, lo que son colegios ¿no? o escuelas, como estamos planteando aquí, para intentar que, que esos presupuestos participativos, más allá de ser un puro ejercicio de, digamos, eh, pedagógico ¿no? de, ciudadanía, se convierta también en algo sustantivo en el que se puedan decidir cosas de escala. Esto es especialmente aplicable cuando estamos hablando en el ámbito municipal, eh, obviamente en una escuela, pues al final tenéis más margen para decir, oye, mira, pues, incluso se puede montar un presupuesto participativo sin que haya una financiación, eh, una financiación como tal, de alguna manera trabajando con unos valores ficticios. Pero en un ámbito eh, local eso, digamos, no, no, ocurre así. En muchos casos vamos a observar que esos presupuestos participativos acaban circunscribiéndose a temas que pueden parecer más triviales, casi como una especie de infantilización de lo que se pregunta, ¿no? una cuestión, digamos, un poco eh, clásica, oye, pues mira, este parque, ¿de qué color queréis los bancos? ¿no? Y un poco por, llevarlo, entre comillas, al absurdo, ¿no? Em, o si queréis eh, un tipo de, pues, parque infantil o, queréis otro, ¿no? Entonces, al final se fundamenta en una decisión que tampoco acaba, eh, bueno, marcando tanto una diferencia en lo que es la vida de las personas. Entonces, bueno, eso va a ser importante, ¿no? El que podamos darle una relevancia también a, aquello que ponemos en tela de juicio y, y que sometemos a votación a la ciudadanía. Luego tenemos también lo que son la participación mediante consultas populares, que permiten conocer la opinión de la ciudadanía. Y aquí hay diversos tipos de procedimientos, como tenéis ahí, de los más clásicos de encuestas, audiencias públicas, foros de participación, paneles ciudadanos, jurados ciudadanos, consultas participativas, etc. Eh, participación en la proposición de políticas públicas y en la elaboración de, normas, eh, bueno, tanto desde lo que son esas políticas públicas como en la propia elaboración de leyes o reglamentos eh, autonómicos. Luego también tendríamos lo que sería el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y la prestación de servicios, de servicios públicos. Siempre lo que es la evaluación de políticas públicas es como uno de sus elementos clave, ¿no? Eh, que muchas veces, pues, dada, su complejidad o dado que realmente lo, más sustancial es prestar el servicio, ya se haga de manera mejor o peor, si llegamos al final con pocos recursos, eh, bueno, es algo que se suele un poco posponer, postergar, ¿no? Pero es un tema muy importante y hacerlo de forma participativa puede ser muy, muy enriquecedor. Eh, y luego, quizá uno de los elementos más importantes serían lo que son las consultas participativas, que es un instrumento de participación ciudadana de carácter consultivo, no vinculante que sirve para conocer la opinión de una parte de la población sobre asuntos públicos que le afecten. Claro, aquí cuál es la cuestión. No se trata de una pura deliberación, una serie de debates ¿no? Eh, que se puedan realizar en, público, sino que hay una votación. Entonces, bueno, eh, el hecho de que haya votación supone que al final hace que la, la población se posicione y al posicionarse, bueno, pues generas también un potencial efecto polarizador, divisivo. En ese caso, lo que se hace es que, bueno, pues se está intentando eh, generar una serie de, requisitos más estrictos para esa serie de consultas. En este caso tendrán derecho a participar todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años que sean de Andalucía y las personas extranjeras que residan en Andalucía. O sea que ya tenemos un, claro guiño ¿no? hacia lo que es esa juventud, son menores de 18. Y además tener en cuenta que ese límite de edad no se tiene en consideración en asuntos que afectan directamente a la infancia y a su derecho. Entonces, bueno, incluso la propia ley nos permitiría eh, trasladar esto eh, a, personas menores de 16. Eso no significa que fuera del marco de la ley, en un, colegio, se pueda llevar a cabo un proceso de presupuesto participativo sin ningún tipo de problema. Nosotros conocemos casos, de hecho, pues lo, veremos en, los próximos días, hoy en los próximos días, eh, en los que ayuntamientos pues, han hecho eh, acciones de este tipo eh, con menores de, 18 y 16. Y, bueno, en principio la ley no prohíbe eso. La ley lo que hace es regular una serie de derechos de forma general, pero no prohíbe el que se pueda llevar a cabo a otras, a otras, a otras edades. Bueno, esto en relación con esa consulta participativa, un tema importante aquí es en el caso de que se desarrolle por, iniciativa de la ciudadanía el número mínimo de firmas, digamos, que habría que conseguir para que esto se desarrollara. Entonces, bueno, por poner un caso, eh, si es una población de hasta 5.000 habitantes, pues debería firmar al menos el 10%, un mínimo de 500. Pues así tenéis una serie que, eh, que se pueden, bueno, que habría que trabajar. Otra cuestión que establece la ley son medidas relativas al fomento. Y aquí lo que vamos a tener son programas para la formación de la ciudadanía, con enfoque de género, formación del propio personal de la Junta de Andalucía, esto se hace a través del Instituto Andaluz de la Administración Pública, medidas de participación de la infancia, donde entraría, entre otras cosas, por ejemplo, este curso, que además, como ahora os contaré, lo estamos haciendo en el marco del laboratorio 717. Em, entonces, bueno, eh, favorecer la participación ciudadana el sistema educativo, facilitar la participación de la infancia a través de la puesta en marcha de grupos de trabajo que incluyan niños y niñas, identificar los problemas y los deseos que tiene la población infantil a través del Observatorio de la Infancia de Andalucía. Entonces, eh, bueno, y, en general, como decía, el tema este de la participación eh, a partir de los 16 años. Eh, medidas de fomento en centro educativo a través de los consejos escolares, medidas de sensibilización y difusión, medidas de apoyo para la participación, diversos planes estratégicos, habilitando espacios TIC, elaborando códigos de buenas prácticas, eh, con mejora accesibilidad y también eh, desarrollando acuerdos de colaboración entre juntas y entidades locales. Por último, también comentar, que esta es una parte que todavía no se ha, desarrollado de la ley, es que dentro de la propia ley, no en el reglamento, sino en la propia ley, el título octavo recoge el desarrollo de un sistema público de participación digital, eh, que es de acceso y uso gratuito, basado en software libre y que servirá pues, para, para, para ser soporte esos procesos participativos en los que hay que, en los que medio una votación o una consulta que tiene que tener su correspondiente, bueno, pues, transparencia, publicidad, etcétera. Esto está todavía en, creación por parte de la Junta de, eh, Andalucía. En este sentido, incorporamos ese laboratorio SITU-17 que os anticipaba anteriormente, que es el Laboratorio de Participación e Innovación Democrática de Andalucía. Este es un proyecto que desarrollamos en Medialab UGR en la Universidad de Granada, junto con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Se puso en marcha a finales eh, de 2018, se desarrolló en 2019, se presentó públicamente en septiembre de ese año. A lo largo del año pasado estuvimos desarrollando lo que era un convenio de colaboración entre nuestras instituciones y ahora pues llevamos ya unos meses a pleno rendimiento trabajando en este espacio que fundamentalmente lo que proporciona es un marco eh, de fomento, de formación, de análisis de la participación ciudadana en, en Andalucía. Dentro de lo que es el, el, modelo andaluz de participación ciudadana, vendría a complementar pues, eh, aquello que bueno, pues, se tiene que hacer a través de esa plataforma de participación de la Junta de Andalucía y que son en sí mismos pues, el, eh, el, vehículo digamos, de los procesos de participación. Pero eh, considerábamos que, había que hacía falta un instrumento de innovación, de comunicación, de aprendizaje, de generación de redes, Y eso es lo que proporciona ese laboratorio 717, que es una plataforma colaborativa con licencia abierta, con espacio para generación de redes y de conocimiento. Esta es una captura de pantalla, eh, tenéis toda la información en laboratorio717.org. De hecho, os pedimos que como eh, bueno, pues interesados en estos temas, eh, podáis hacer vuestro perfil en la propia plataforma en, la que podéis figurar, digamos, como, como agentes, como agentes de participación ciudadana en Andalucía, ¿no? Indicando un poco, bueno, pues, cuál es vuestro perfil, vuestros intereses, incluso pues que estáis eh, desarrollando esta actividad formativa que estamos trabajando. En ese mapa, en ese laboratorio, vais a encontrar pues todo lo que, todo lo que voy a mostrar, que sería un mapa donde tenemos los procesos de participación geolocalizados, tenemos eh, agentes de la participación ciudadana, tenemos también eh, un mapeo de espacios para la participación, eh, es decir, lugares ¿no? donde, se, hacen procesos de participación, etc. Eh, entre los procesos, pues aquí tenéis un ejemplo, como podéis ver, los procesos van a estar ligados a, otros elementos, es decir, por ejemplo, este es un, proceso que se ha desarrollado en varios lugares, entonces aparece a través de esas conexiones indicando dónde, se ha desarrollado y también si hay alguna gente que esté dado de alta la plataforma, que es quien lo ha llevado a cabo. Igualmente los espacios, como veis aquí, por ejemplo, del Cuarto Real de Santo Domingo en Granada. Relaciones entre entidades, por ejemplo, el media lab UGR, que sería en nuestro caso, eh, con lo que es Universidad de Granada y con unas acciones que hicimos en el, en el Albaicín. Aquí tendríais un listado de procesos de participación, tal y como los podéis ver en la plataforma. Con un filtro de búsqueda por área temática, por provincia y también a nivel institucional, para ver a qué nivel se ha hecho ese proceso de participación. Aquí tendréis un caso, que, es el caso del puerto de Santa María, una ficha donde se explica un proceso participativo que realizaron ellos. O, por ejemplo, los presupuestos eh, participativos desarrollados en, Mijas. este sería el pantallazo con, donde tenéis un listado, por ejemplo, de agentes que están dados de alta en la plataforma, tal y como comentábamos. Eh, uno de ellos, por ejemplo, el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, pues lo tenéis eh, aquí. E igualmente cualquier tipo de funcionario, de técnico, de político del Ayuntamiento del Puerto de Santa María que forme parte de este ecosistema de participación podría darse de alta en el laboratorio 717 y vincular su perfil al de la entidad a la que pertenece, que sería el ayuntamiento. Eh, vamos a incluir metodologías que vaya a poder utilizar. De hecho, eh, aquellas que, desarrollamos a partir de este proyecto europeo en el que hacemos hoy la actividad, serán incluidas también aquí. Tenéis ejemplo de una de ellas. Recursos sobre participación, espacios para la participación, como os comentaba, esta es la ficha de uno de ellos. Y luego también un calendario donde vamos a poder ver los diversos procesos de participación eh, que se realicen, así como otras eh, actividades, noticias, etcétera. Bueno, pues todo esto es lo que podéis encontrar ahí. Eh, esta presentación la compartiremos, pero vamos, mm, si vais a la página de laboratorio y, vais a, la esquina superior derecha, tenéis la opción de registraros, eh, como indica aquí, y poder empezar a inscribiros como agente de participación ciudadana, completando la información que tenéis en, la, imagen. E igualmente, una vez que tenéis eso hecho, pues podéis vincular ese agente a un proceso de participación con el objeto de que aparezca vuestro perfil ligado al mismo. Aquí tendríais también bueno, pues las redes sociales en las que estamos, el Laboratorio 717, ¿vale? Eh, los vídeos que tenemos, por ejemplo, en, el canal de YouTube y algunas otras jornadas que hemos hecho de formación eh, a finales de 2019, justo antes de, la, pandemia. Bueno, em, finalmente ya para, para, concluir en estos últimos minutos que me, eh, que me quedan, queríamos contar un poco la, la, experiencia que tenemos nosotros en MediaLab en el desarrollo de laboratorios de innovación, laboratorios como los que ahora os proponemos, donde el resultado no es tanto que habléis, que discutáis, sino que generemos algo. para ello, bueno, pues vamos a presentaros entre hoy y sobre todo el próximo día cuál es el guión de acciones, de actividades que vamos a desarrollar. Este ejemplo que tenéis aquí lo desarrollamos en el otoño del año pasado y bueno, pues ha durado hasta el principio de este año. Son los laboratorios de innovación social. Aquí, fijaos, este es un poco la metodología que seguimos. Generalmente, pues, una vez que lo lanzamos, eh, hacemos un curso formativo, que en este caso sería este, eh, y luego, pues, generamos una serie de propuestas, de proyectos, de temas sobre los que trabajar, eh, los proponen lo que son los promotores y luego se buscan colaboradores que quieran trabajar en esos procesos. Bueno, en este caso estamos haciendo un poquito mix, ¿no? Pero básicamente al final la estructura va a ser muy similar. Este proceso que hicimos pues tuvo gente de, buena parte del mundo, entre otros pues Estados Unidos, México, Brasil, China, Italia o Guinea. Tuvimos 58 propuestas de trabajo recibidas 47 laboratorios se pusieron en marcha y tuvimos cerca de 400 inscritos. Bueno, aquí tenéis más información eh, si queréis conocer esto porque os va a ayudar también mucho como parte de la metodología para el desarrollo de presupuestos participativos o de otro tipo de procesos participativos y de innovación en vuestros centros. Eh, fundamentalmente, fue la estructura que seguimos. Aquí tenéis un enlace donde podéis descargar la guía con las que trabajamos en su momento para esos eh, laboratorios de innovación social. Eh, tenéis también un, curso que, montamos abierto, aquí tenéis algunos ejemplos de algunas temáticas que se, trabajaron, que se desarrollaron durante estos últimos meses. Y, bueno, eh, hay unos elementos en común que yo creo que son importantes con respecto al diseño que tenemos nosotros en estas sesiones, que es que una vez que el laboratorio se pone en marcha, eh, tenéis autonomía para trabajar en el desarrollo de vuestras propuestas. Es decir, no vamos a, quedar todos un mismo día a la misma hora, sino que marcamos un poco lo que son los objetivos. Estamos a vuestra disposición para monitorizar el proceso, pero eh, la idea es que los integrantes de los equipos podáis, bueno, pues trabajar esto de forma, eh, de forma autónoma, ¿no? Para eso pues ya veréis que tenemos una guía preparada que facilitaremos el próximo día. Bueno, voy a centrarme ya para un poquito abreviar, que se, me está yendo el tiempo, en unas ideas finales. Eh, el próximo día mostraremos el ejemplo de formato final de propuesta, como la que tenéis que generar vosotros. Eh, esta es la que utilizamos en esos laboratorios de innovación social, la que, la que, vamos a utilizar para los presupuestos participativos va a ser distinta, pero bueno, en las reuniones como hoy pues eh, las últimas que hemos hecho son fundamentalmente eh, eh, online. Esperemos que pronto podamos tener oportunidad de hacerlas presenciales que enriquecen mucho. estos otros ejemplos los voy a pasar ahora porque se nos va un poquito el tiempo. Y sí, un poco quizá trasladaros, y, aquí os voy a invitar a que entréis a la plataforma de, del youthpb.eu, e ¿vale? El nombre del proyecto youthpb.eu eh, y que podáis ver cuáles son fundamentalmente los proyectos que hayáis mapeado. Están eh, incluidos cerca de 15 proyectos eh, en, español y, en inglés. Algunos también están en polaco, pero bueno, os pido un poquito más, lejano, pero los tenéis a vuestra disposición en español sin ningún, sin ningún problema. esta es en esa plataforma la información que vais a encontrar. Tenéis marcado de dónde se han realizado esos presupuestos participativos con jóvenes, ¿vale? Como, elemento de referencia. Y bueno, sobre todo trabajamos con socios de tres países. Vaya a tener ejemplo del caso de Polonia, eh, donde, bueno, apenas hace 10 años que se pone este tema en marcha. Eh, eh, estamos hablando ¿no? en, lo que es la participación con jóvenes, ¿no? con la infancia. Entonces, bueno, aquí vais a poder encontrar información sobre eso, ¿no? Es mucho más amplia la plataforma, pero sí que os animamos a que le echéis un vistazo, ¿no? Proyectos como los que estáis viendo aquí, ¿no? Em, el proyecto, por ejemplo, Youth in Action, una iniciativa en, la que profesores recibieron formación y conocimiento necesarios sobre procesos participativos para trabajar y ayudar a sus alumnos, eh, otros realizados por, fundación, ¿no? como esta fundación estonia eh, que es una, fundación que organiza debates en escuelas para discutir y mejorar los proyectos de los alumnos e implicarlos en la toma de decisiones y en la promoción de los mismos. En fin, vais a tener diversos, diversos casos que explorar ahí. Eh, sobre todo con información como objetivos, eh, logros, resultados, presupuestos, eh, ventajas, inconvenientes que, tuvieron, etc. Y tenéis algunos otros, eh, como, como como este de John Citizen, ¿vale? O presupuestos participativos escolares en Varsovia. Bueno, nos parece interesante que tuviéramos una visión un poco europea, que además nos la proporciona, nos la facilita este marco ¿no? del proyecto en el que estamos. Eh, vaya a tener también el caso de, presupuestos participativos en Inglaterra, Escocia Gales. la presentación luego los, los, podremos facilitar para que lo leáis con más detenimiento. Bueno, Irlanda del Norte también hay otro de esos ámbitos. Y finalmente eh, el caso de España. caso de España, donde vamos a empezar a mostraros esos, ejemplos de presupuestos participativos en esa primera sesión que tenemos a las seis y media y también la semana que viene continuando con, otro, con otros municipios. Em, lo que vamos a hacer es que el próximo día que os vamos a desglosar los instrumentos sobre los que trabajaremos para el desarrollo de las propuestas de presupuestos participativos, pues eh, abundaremos en algunos de estos casos de estos otros países. Y fundamentalmente, pues esta sería la, introducción que yo quería eh, eh, trasladaros, una introducción para, bueno, ahora sobre todo dejar que mis compañeros lo que, lo que hagan sea distribuiros en, grupos para que empecéis básicamente a presentaros. Eh, nosotros vamos a hacer esos grupos en base a los diversos perfiles que, eh, hay, también por una cuestión eh, de, igualdad de género, en fin, que haya diversidad. Y para poder, digamos, superar el, curso, el taller, mm, es importante que al menos cada grupo presente su proyecto final, que es en el que se centra el desarrollo de estas sesiones en caso de que alguien pudiera tener algún problema, alguna cuestión, pues que se ponga en contacto con nosotros, pero como decía antes, creemos que el trabajo en grupo aquí es el que va a facilitar de verdad el poder eh, pues desarrollar una, actividad eh, más fructífera y más, eh, más gratificante. Entonces, yo no sé, Sandra, si estás tú por ahí, para un poco contarnos ahora cómo vamos a hacer esta distribución de grupos. Eh, una vez que estén los grupos hechos, no tenéis que ir a ningún sitio, directamente vais a estar en sesiones más reducidas con una serie de personas, os presentáis, se trata de que pongáis en común vuestra, en fin, quiénes sois, vuestra inquietud, el por qué os interesa esto, y eh, de tiempo para, eso tenemos máximo hasta las 6 de la tarde, ahí vais a estar vosotros, eh, gente del equipo de Media Lab irá pasando también por los diversos grupos para, bueno, para un poco resolver alguna duda que pueda haber y eh, el descanso sería de 6 a 6.30 y finalmente a las 6.30 pues tendremos esas intervenciones de estos ayuntamientos que estábamos comentando. Eh, ¿Sandra? Sí. sí. Eh, pues bueno, eh, como ha dicho Esteban, eh, a partir de ahora vamos a moderar un poco la sesión desde el equipo Media Lab. ahora vamos a enviar uno, a una sala de Zoom que estamos creando, ¿de acuerdo? está el compañero creándola porque, bueno, pues mm, están siendo creadas a nivel, teniendo en cuenta criterios de paridad, entre otros. Y eh, en esa sala vamos a pedir que os presentéis, que contéis si tenéis algún tipo de experiencia en presupuestos participativos, eh, cuál es vuestra profesión, si habéis asistido a algunos, si los habéis, no sé, creado o habéis participado de, de alguno de estos proyectos, ¿vale? Eh, cualquier duda nos iremos pasando personas del equipo por, por, las salas y nos las podréis ir comentando. cuando pasen, bueno, una hora, 45 minutos, eh, volvemos a, la sesión, hacemos el descanso y ya eh, comenzamos con las ponencias de Altea y Coglobal. Y por último ya cerramos la sesión, como bien ha comentado Esteban antes en la programación, con un turno de, preguntas para lo, que estiméis oportuno, ¿vale? Bien, pues vamos a ir enviándos a los grupos, ¿vale? Bueno, hola de nuevo a todo el mundo. Van a empezar las presentaciones. Empezamos con el Ayuntamiento de, Altea, de Altea, perdón, con Mari Labio, concejala de Participación Ciudadana y Proyecto Europeo, que nos va a explicar un poco su experiencia con presupuestos participativos en gente joven. Así que, por favor, cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a, todos y a todos. En primer lugar, quería agradecer esta oportunidad que nos habéis dado, el Ayuntamiento de Altea, de poder dar a conocer nuestra experiencia con, los presupuestos participativos. Así que muchísimas gracias a la Universidad de Granada y al Laboratorio eh, pues, por haber pensado en nosotros y esperemos que nuestra experiencia pues, os ayude y ayude a todos y a todas los que están reunidos esta tarde a que la la participación de los jóvenes se vea incrementada no solo en los presupuestos participativos, sino en todos aquellos eh, procesos participativos. Voy a compartir eh, la pantalla de, mi presentación. A ver si me deja. ¿Lo veis bien? Se ve perfectamente. Vale, perfecto. Pues nada, vamos, vamos a empezar. Eh, bueno, pues Altea es, un municipio de la provincia de Alicante, creo que todos y todos lo conocéis, es un municipio turístico con 23.000 eh, habitantes y una cultura participativa que se ha ido incrementando en, en los últimos años. La Concejalía de Participación Ciudadana se vio plenamente impulsada en el año 2017, aunque anteriormente sí que es cierto que habíamos realizado eh, alguna acción también con presupuestos participativos, pero no tuvieron la repercusión ni el enfoque que desde el 2017 se le, se le ha ido dando. ¿no? Y desde ese momento pues, podemos decir que no ha parado de, de crecer. Desde entonces han sido numerosos y diferentes los, los, procesos que hemos desarrollado. Como podéis ver, hemos desarrollado cuatro procesos de presupuestos participativos desde el 2017 hasta el 2020. Este año también a finales de año realizaremos el que corresponde al año 2021. Hemos hecho consultas ciudadanas, concursos, eh, talleres, hemos mejorado el proceso de fotodenuncia que lo hemos pasado por otro concepto que se llama eh, altea, mejora porque, mejora porque entendíamos que el concepto de fotodenuncia tenía un concepto negativo y peyorativo y no ayudaba a, la participación de la gente. Entonces lo hemos cambiado por el concepto ese de arte mejora, en la que también todos y todas pues, pueden participar a, mejorar el municipio y, como no, pues los jóvenes del municipio también. Hemos eh, desarrollado acciones junto a las asociaciones locales, en las cuales les hemos cedido un, espacio municipal para todos y todas ellas, para que se creen sinergias entre las diferentes asociaciones donde también están representados los jóvenes del, municipio, que hemos denominado la mar de, asociaciones y hemos creado también la web de, Altea eh, Participa, donde se centran los procesos participativos que realizamos en el, Ayuntamiento de Altea, entre ellos el apartado de Altea Decide, donde los diferentes departamentos que están en el, en el Ayuntamiento de Altea pueden crear sus propios procesos participativos y consultas porque creemos desde la concejalía que la participación tiene que ser completamente eh, transversal a todo el ayuntamiento y en el que todos y todas pues tienen que participar y tiene que salir de, la propia concejalía de, participación. Os invitamos a que visitéis nuestra web, después os la pondré en el chat, que es www.alteaparticipa.es Ahora mismo estamos en proceso de, de construcción y de mejora de la web, pero ahí podéis visitar todos los presupuestos participativos que, hemos ido yendo, viendo las propuestas que se han presentado, las que han sido finalistas, en definitiva un, poquito todo. Eh, los presupuestos participativos del 2019, que es lo que se centra en, esta charla, fueron los primeros presupuestos participativos que desarrollamos con un plan em, de acción de marketing público. Como consecuencia, pues, la participación ciudadana se vio incrementada en más de un 23% respecto al año anterior. Eh, desde entonces la participación podemos decir que, no ha parado de, crecer, llegando a aumentar eh, más de un 15% en el último proceso del, 2020 y más de un 42% desde el inicio de lo que, consideramos los, presupuestos participativos. Este aumento de participación y las medidas que, tomamos, que explicaré un poco más adelante, se deben claramente al incremento de la participación de la gente más joven de, Altea. Reflejo de ello son las propuestas que, se presentaron. En los primeros presupuestos participativos del 2017 que elaboramos con, este concepto de presupuesto participativo, eh, fueron dos las propuestas finalistas que llegaron que estaban dirigidas a los, a los jóvenes, en comparación con las del 2019, que fueron cinco las que llegaron a, final eh, del, 2019 presentados por, por los jóvenes. Pero si hablamos del total de las propuestas presentadas, podemos decir que se ha observado que un tercio de las propuestas eh, presentadas están dirigidas directamente por los jóvenes de, nuestro municipio. Al mismo tiempo que también hemos observado que las propuestas presentadas por, jóvenes, por los jóvenes han aumentado hasta casi la mitad de las propuestas presentadas. Por favor. por, favor. <laughs> Eh, la primera eh, fase del, del, del de los presupuestos participativos de, del 2019 eh, consistió en poner en conocimiento del público objetivo el inicio de, este proceso participativo. ¿Y cómo lo, hicimos? Pues evidentemente, como lo podéis ver en, en la diapositiva, pues organizamos charlas en los colegios e institutos de nuestro municipio porque pensábamos que era importante y primordial hacer llegar a los jóvenes eh, la importancia y el funcionamiento de estos presupuestos participativos. Si quieres que los jóvenes participen, tienes que hacerles llegar toda la información y tienes que hacerle partícipes de los procesos participativos, evidentemente dándoles a entender que es muy importante que ellos participen con nosotros, porque su punto de vista evidentemente no es nuestro punto de vista y es importantísimo que gobernen junto con nosotros y que nos ayuden a mejorar eh, nuestro municipio de Altea. Estas campañas nos llevaron prácticamente eh, dos semanas, ya que quisimos llegar al, máximo número de alumnos posibles y como ya he comentado, pues explicamos en qué consistía todo este proceso eh, participativo, que podían, no solo que podían, sino que debían presentar eh, sus propuestas para mejorar Altea y que si llegado el momento el Consejo de Participación decidía que su propuesta era elegida entre las 10 finalistas, vendrían junto con nosotros a presentar ellos y ellas mismas en qué consistía eh, su propuesta. Así que el objetivo de estas charlas pues, era eh, eso, dar a conocer en qué consistían las diferentes fases de, los presupuestos participativos y la importancia de los mismos. Y no solo explicarlo a los alumnos y alumnas de los colegios e institutos, sino también que hicieran partícipes también eh, a sus padres y madres y evidentemente a, todo el, todo el mm, profesorado. Perdonadme. Em, por supuesto, eh, la campaña de comunicación era, muy importante. Por un lado, mantuvimos lo que era la campaña tradicional con ruedas de prensa desde el departamento explicando las diferentes fases del proceso participativo, eh, programas de radio local, em, publicidad en, los periódicos y en nuestra red social que teníamos en ese momento, eh, que era la de, la de Facebook. Pero sí que es verdad que respecto a las redes sociales, nos dimos cuenta que el perfil de nuestros seguidores en Facebook era de mayores de 35 años y nosotros queríamos llegar al perfil de los jóvenes menores de 30 años para, llegar a ellos. Entonces entendimos que el canal de comunicación que utilizaban más los jóvenes era la red social de Instagram y por ese motivo pues, decidimos abrirnos eh, el canal de, Instagram y crear un plan de, comunicación para, llegar a ellos eh, mucho mejor. También teníamos un canal de WhatsApp que más adelante lo, explicaré cómo lo, utilizamos. Se recibieron más de 70 propuestas, entre ellas un tercio fueron propuestas para la juventud. Se inició así la siguiente fase de los presupuestos participativos una vez se cerró esta primera fase que era la de presentación de propuestas, porque los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Altea tienen diferentes fases, una es la de presentación de propuestas, la segunda fase es la de analizar em, analizan los técnicos y las técnicas del ayuntamiento de la viabilidad de todas y cada una de las propuestas presentadas. La tercera fase es eh, em, el Consejo de Participación elige de entre todas las propuestas presentadas las 10 finalistas que saldrán a votación. Eh, después la, la, cuarta fase es la de explicación eh, y ruedas de prensa de, estas propuestas que salen a votación y la, última es la de, la votación. Em, todos los, participantes em, sabíamos que, que, el momento de, que enviaban sus propuestas era importante tener ese feedback con, con, la gente que había presentado la propuesta y evidentemente contestamos a cada una de las propuestas presentadas con un mail agradeciéndoles su implicación, agradeciéndoles que, hubieran presentado esa propuesta porque creemos que es importante que la gente eh, tenga esa, respuesta inmediata y ese feedback, Que, no, envíen su propuesta y se quede ahí como diciendo si se habrá recibido, si no se habrá recibido, si, la tendremos, pues evidentemente ese feedback era, era importante. Al contrario que, otros años, pues eso, quisimos que la, comunicación e información del, proceso de los presupuestos participativos, pues eso, fuera mucho más directa con, los participantes y, dando esa sensación de, mayor implicación y cercanía ¿no? entre el ayuntamiento y, las personas participantes. Entramos, como podéis ver en esta diapositiva, en la fase de, evaluación que os he comentado anteriormente. Nuestro personal eh, técnico consideró que propuestas eran viables dentro de los presupuestos participativos y cuáles no, porque evidentemente eh, la partida de los presupuestos participativos que tenemos en el ayuntamiento en un principio era de 100.000 euros, en estos momentos está de 120.000 euros, con expectativas de poder ir aumentando eh, esta partida. Realmente las que no eran viables, la mayoría de ellas eran porque excedía de este presupuesto o bien porque era de, administraciones supramunicipales, bien de la Diputación o bien de la Consellería o bien del propio Ministerio. Pero sí que es verdad que había un momento en el que eh, algunas de las propuestas se dejaban en, en duda, no es que dijeran que no eran viables, sino que el Consejo de Participación decidía finalmente si serían viables, porque sí que es verdad que a lo mejor eh, dependían de, otras administraciones, pero era muy, sencillo hacer ese paso porque, por ejemplo, una de las propuestas que salió a votación era la de mejora al, poliesportivo, ¿no? una presentación de propuesta que, hicieron los jóvenes para mejorar esa accesibilidad al poliesportivo que fuera mucho más segura, con lo cual eh, se le quitó un carril al, vehículo dándole prioridad al, al, peatón, haciendo un camino mucho más sostenible, mucho más seguro y en este caso era pedir eh, la, autorización a, costas de la Confederación Hidrográfica del Júcar para que nos dieran permiso para hacer esta actuación y evidentemente como era de supramunicipal pero era fácil de, realizar entonces finalmente sí que, sí que, fue, sí que fue viable. Una vez evaluadas, el, Consejo de Participación compuesto por los representantes de diferentes grupos municipales que tienen representación en el ayuntamiento eh, y también forman parte del, Consejo de Participación los diferentes consejos sectoriales que tenemos en el ayuntamiento, como puede ser el del turismo, el de comercio, el de los niños y de las niñas, el de medio ambiente, el de agricultura. Eh, en definitiva, pues están representados todos, todos los consejos sectoriales. Ahora mismo estamos en vías de realizar también el Consejo del, Voluntariado y el Consejo de Deportes y de Vecinos, y estamos también mm, eh, pendientes de, hablar con todos los consejos para que aumente la participación de los jóvenes en cada uno de los consejos y haya mucha más representación y así también haya más representación de los jóvenes en el mismo consejo de, participación. Una vez se seleccionaron las 10 propuestas finalistas que votaría eh, toda la población de Altea mayor de 16 años y que estaban empadronadas y empadronadas en el municipio, nos pusimos en contacto con los finalistas para comunicarles que su idea había sido eh, seleccionada y proponerle participar en el acto de presentación de la fase final de los presupuestos participativos. En este acto se invitaron a los finalistas a presentar, como ya he comentado al principio, para que fueran ellos mismos y ellas mismas los que presentaran su propuesta, porque qué mejor que ellos y ellas para presentarlas, para pedir que votaran su propuesta, para explicar por qué habían creído conveniente presentar esta propuesta para mejorar el, municipio. Y entre las propuestas finalistas se encontraban eh, ideas de jóvenes, pero la más significativa, como podéis ver en, la foto, es la propuesta de un niño de, 10 años que propuso crear una ludoteca en Altea y presentó pues él mismo su propuesta ante, ante todo el municipio. ¿no? realizado el acto de presentación de estas propuestas finales que podían votar, como ya he comentado, todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años, pues hablamos también con ellos para que se involucraran también en la campaña en la calle, para que ellos mismos hicieran su propia campaña de, comunicación, ¿no? su propia campaña de votación, para que eh, pidieran a la gente que, que votara su propuesta que ellos querían que era conveniente que saliera eh, la más votada, entonces les, eh, facilitamos un, kit de, marketing y de comunicación para que ellos realizaran su, propuesta. Eh, con esta idea considerábamos que se ampliaría el nivel de, implicación de, aquellos que, habían presentado la propuesta y que realmente habían sido finalistas y así la implicación llegaba más no solo por parte del ayuntamiento, sino que se ampliaba al círculo de comunicación que tenían cada uno de, ellos y, y, de ellas. Además de facilitarles el, kit de comunicación, les facilitamos eh, las cartelerías, como podéis ver en la, diapositiva, cartelería eh, personalizada, como, lo que, como la que podéis ver, y cada participante recibió diferentes carteles donde podían poner además eh, la imagen de, su propuesta y publicarlas pues, tanto en redes sociales como les permitíamos colgarlos y pegarlos en el, municipio. La campaña a la calle, aparte del marketing de comunicación de cada una de las propuestas, también pensamos que era necesario que saliera a la calle desde la misma Concejalía de Participación Ciudadana habilitamos diferentes espacios para la explicación y la posible votación para facilitar esa votación, como podían ser eh, la plaza del ayuntamiento, el mercado municipal, el centro eh, juvenil y la, extensión administrativa que tenemos en el municipio de, Altea la Bella. Era importante porque así facilitábamos eh, la votación, además de también realizar las votaciones en la propia biblioteca de la Casa de Cultura de, de Altea de Altea la Bella y en las, extensiones administrativas. La idea era poder llegar al máximo eh, de gente posible y también ayudar a la gente eh, más mayor que no estaba, que no se manejaba mucho con el tema de, las redes sociales, porque sí que es verdad que la campaña iba muy enfocada a la votación online, porque era fácil, porque era segura, porque era accesible y llegaba a muchísima eh, más gente. La votación online consistió en adaptar el enlace de, la votación a los dispositivos eh, del teléfono móvil porque es mucho más fácil que la gente vote a través del móvil. Llevamos todos los móviles eh, encima y no el portátil o una tablet. Entonces realizamos eh, esa adaptación al móvil para que resultara mucho más, más fácil de realizarla la manera de distribuir el, enlace a la web de votación pues fue principalmente pues, por las redes sociales, acompañadas también de un, plan de comunicación para presentar eh, cada propuesta. Eh, como podéis ver, el, mensaje de, WhatsApp que utilizamos, eh, porque el canal del Ayuntamiento de, del, Ayuntamiento de tiene un, info WhatsApp donde realizamos la información importante y utilizamos ese canal también para enviar el mensaje para que llegara a todos los ciudadanos y ciudadanas y supieran de la importancia de, de la votación en estos presupuestos participativos. Como podéis ver, el mensaje era muy sencillo, ya puedes votar eh, las, tres, las tres propuestas que más te gusten en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Altea. Es muy fácil, entra en el enlace que aparece y selecciona tus, propuestas. Recibirás un SMS para confirmar tu voto, porque sí que es verdad que es muy seguro el, votar. Eh, ponías tu, DNI y entonces el, programa sabía si estabas empadronado o empadronada en el municipio y te, dejaba eh, votar, te enviaba un código de SMS a tu propio móvil porque ponías tu DNI, y tu teléfono, el número del teléfono móvil, te llamaba a ti y así verificabas que eras tú el que había decidido eh, votar. Entonces era muy, muy sencillo, muy rápido, muy seguro el, sistema de, votación. Nuestro plan de comunicación en, Instagram consistió también en planificar unos posts con esta estética que podéis, que podéis ver en, en la pantalla y publicábamos los proyectos con un diseño conjunto, íbamos mencionando cada día una propuesta, eh, mencionábamos también los días que quedaban para la votación, continuábamos animando a que participaran todos y a que votaran todos, que no se quedara nadie sin, sin votar, porque entendemos que los presupuestos participativos son muy importantes, son propuestas que ha presentado la ciudadanía y, evidentemente eh, cuanta más gente vote, pues mucho mejor también para, el propio eh, ayuntamiento. La, clave para mejorar nuestra comunicación hacia, la gente joven fue conocer también eh, nuestras propias estadísticas. Pudimos comprobar que el 45% de nuestros seguidores tenían una edad entre 25 y 34 años, por lo que planteamos eh, pues nuevas acciones para darnos a conocer entre la gente más joven. Una de las acciones fue que la cuenta del, ayuntamiento en, Instagram o la de turismo, que es visitaltea, que, tenían, que contaban y cuentan con muchos seguidores jóvenes, pues compartieran nuestros posts y así llegar a, a, a muchos más jóvenes. Estudiamos también el mejor horario para publicar y vimos que era el viernes y lunes de tarde y el jueves por la noche, como podéis ver ahí la trama horaria que aparece. ¿no? Al mismo tiempo, también comprobamos que si publicábamos fotos con gente joven, recibíamos muchas más visitas a, nuestro perfil. Los vídeos que publicábamos tenían que ser cortos, de menos de, de 30 segundos, y cualquier post que publicábamos tenía que ir acompañado de publicaciones en el story de, Instagram los días siguientes pues para aumentar eso, para aumentar el impacto de los, de los posts. Finalizada la, votación, se estudia el presupuesto de la propuesta ganadora. Si no llega a esos 120.000 euros, pues el presupuesto sobrante pasa a la siguiente propuesta, pues intentando que se realice el mayor número de propuestas posibles. Y aquí hago un hincapié porque sí que es verdad que aquellas propuestas que en un principio no eran viables porque excedían el presupuesto, desde la Concejalía de Participación hace llegar a todos los diferentes departamentos del, ayuntamiento todas las propuestas que excedían de este presupuesto para que lo incluyeran directamente en el presupuesto del año siguiente desde cada concejalía, porque creemos, como ya he dicho, que son propuestas que el ciudadano y la ciudadana eh, presenta y por lo tanto creemos que qué mejor que ellos y ellas para indicar al ayuntamiento qué es lo que se debe hacer, porque al fin y al cabo les estamos invitando a que gobernen con, nosotros y que formen parte de, la acción del, del propio eh, ayuntamiento. El resultado de todo el proceso está disponible en la web de participación, que os recuerdo que es www.alteaparticipa.es, eh, para que todos aquellos y aquellas pues, puedan consultar tanto las propuestas presentadas, para que vean eh, la evaluación de los técnicos, para que vean las propuestas que finalmente han sido ganadoras. Eh, como ya os he comentado, actualmente estamos en un proceso de mejorar este apartado, actualizando eh, la situación de cada proyecto para decir pues cuál está eh, en inicio, cuál está en proceso, qué, propuesta ha finalizado y se ha ejecutado ya, qué presupuesto ha tenido cada una de ellas. Y pues como podéis ver, la innovación en estos presupuestos participativos del 2019 fueron eh, clave dos, dos ideas principales. Hacer más cercano el proceso involucrando a los participantes y hacer mucho más accesible, mucho más fácil, mucho más rápido eh, la participación. Pues para ello la comunicación online eh, fue crucial, sobre todo en la gente mucho más joven y gracias a, su participación eh, el aumento ha sido considerable y va, y va, en aumento. Los presupuestos del 2019 fueron el inicio de una nueva forma de comunicación online para el área de, participación, involucrando directamente a la, a la, gente joven, incrementando su participación, que hemos visto que en los años eh, siguientes pues, han ido presentando muchas más propuestas. Ahora mismo estamos en un proceso de eh, hablar con los, con los institutos para que junto con los profesores ellos eh, mismos nos creen el, el vídeo para animar a los nuevos presupuestos participativos, ¿no? para que ellos mismos animen a los jóvenes a participar y qué mejor que ellos realicen eh, ese vídeo como un proyecto dentro del, instituto. Hemos hablado con, profesores eh, y estamos en trámite de, poder realizarlo. También es verdad que desde la propia eh, Consellería de Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana, este año se han realizado los primeros presupuestos participativos a nivel de consellería. Nos reunimos con ellos también porque nos preguntaron eh, esta forma de acometer los, los, presupuestos participativos y sabemos que, muchos jóvenes de, nuestra localidad se han unido, se han juntado para presentar ellos mismos eh, las propuestas directamente a consellería dentro de los presupuestos participativos. Así que creo que entre todos y todos vamos creando sinergias y vamos haciendo que la participación eh, de los jóvenes aumente y que cada, y que cada año pues, sean más los que, los que decidan presentar sus propuestas a los presupuestos participativos. Y ya simplemente pues, agradeceros de nuevo que nos hayáis dado esta oportunidad. Aquí podéis ver nuestro canal de, de, Facebook y de, de, email para poneros en contacto y si tenéis cualquier duda al respecto, pues aquí estamos para, para, ayudaros y espero que os haya ayudado y que os ayude en un futuro, pues eso, ¿no? A incrementar la participación de los, de los jóvenes. Pues muchísimas gracias, Mari, por esa presentación y agradecerte también la, la, disposición, la disposición que tuviste y que desde que nos pusimos en contacto con vosotras desde el primer momento nos dijisteis sí. Yo conozco muy bien estos presupuestos porque, claro, eh, ya empezamos a investigarlo con, el proyecto UPB y nos pusimos en contacto ya hace ya creo que casi un par de años. Y nos llamó mucho la atención lo bien organizado que está la información en la web, que no es lo común, eh, lo, disponible que está, que ahora has mostrado tú una fotografía, eh, la web para consultar diferentes años, eh, los proyectos. Además, recuerdo incluso, y de hecho se lo estaba contando aquí en Petit Comité a, las compañeras de Media Lab, incluso teníais digitalizado algunos eh, dibujos que habían hecho los niños como a nivel de iconos de los proyectos, eh, de, o sea, es un trabajo realmente fascinante y que creo que cuando hablamos de, de UPB eh, con el proyecto europeo siempre ponemos, siempre ponemos de ejemplo y siempre ponemos en valor porque queremos que, y, estamos viendo otros proyectos a nivel europeo, Esteban nos ha preguntado y ha expuesto este tipo de eh, de, otro tipo de proyectos y, en pocos sitios y en pocos lugares se ha llevado a cabo estas buenas prácticas y esta transparencia y este acompañamiento a los chicos y chicas de, en este proceso participativo como en, Altea. Así que muchísimas gracias Mari por, por tu presentación, por el trabajo que estáis haciendo y esperamos poder eh, contar con, vosotras en, en, otro, en otro momento, si, si os parece. Sí, claro, nosotros encantadas de, poder ayudaros. También es verdad que em, a partir del 2019 fue también cuando tuve eh, una técnica en, la concejalía de participación, porque sí que es verdad que en el momento en el que yo llegué estaba yo sola como, concejala, fue un poquito duro porque empezar desde cero el proceso participativo, pero sí que es verdad que animo a que todo aquel que, quiera eh, pues eso, realizar esos presupuestos participativos, sobre todo con los jóvenes, es necesario también involucrar un técnico o técnica eh, de participación. Nosotros lo pudimos hacer también con una subvención de la propia eh, Generalitat, ¿no? una subvención para, para, los jóvenes y creo que eso también es, es importante porque si está elaborado también por un joven, o una joven, pues evidentemente llegas más ¿no? a todos. Creo recordar que tenéis incluso un kit participa, que es bastante interesante, si no recuerdo mal, y, y y podríamos, si no, si no en esta sesión, en la siguiente, podríamos dejarlo en el chat para que los y las participantes lo consulten porque, porque es muy interesante. Claro, cualquier, duda o cualquier cosa que necesitéis estamos a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Mari. Damos paso ahora a Miriam de la Rosa, eh, que es coordinadora de proyectos de infancia y juventud de Coglobal. Eh, no sé si estás por ahí, eh, Miriam. Mientras que, Miriam eh, se conecte y comparte pantalla, me gustaría recordar, por favor, ¿tienes que dejar de, compartir pantalla, Mari? ¿Ahí? <laughs> No te preocupes. Mientras recordamos, por favor, que los micros estén apagados hasta que termine la intervención de Miriam, que luego daremos un turno de preguntas, eh, porque se ha filtrado, de hecho, en la, exposición de, Mari se han filtrado algunos ruidos, Así que, por favor, eh, recordar eso y recordar que después de la intervención de Mari tenéis eh, un, tiempo establecido para, preguntas, para dudas, que podéis hacerlas eh, verbalmente, activando la cámara con micro o a través del chat, ¿de acuerdo? Y la iremos leyendo. Hola, Miriam, ¿nos escuchas? Hola, sí. ¿Me escucháis vosotras? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Vale, es que me he puesto los cascos y hay veces que se, acopla. Vale, guay, si me escucháis. Pues ¿Nos a compartir pantalla o directamente? Sí, sí, sí. Voy a. Ay, no. Uy, perdón. No hay, problema. <laughs> esas son las cosas de, lo digital. <laughs> que tengo un perro adolescente que está en un momento complicado y entonces de vez en cuando igual mm, se escuchará por ahí. Eso, también eh, <laughs> dinamiza las la conferencia y, y, esto es parte de la conciliación. Sí, sí, sí, es muy entretenido todo el entero. Eh, bueno, buenas tardes. Sí, muchas gracias por, contar con, nosotras. Eh, bueno, yo soy, soy Miriam, como comentaba Sandra, soy coordinadora de los procesos de infancia y juventud en, CoGlobal. CoGlobal, para los que no nos conozcáis, eh, somos una entidad social que diseña y desarrolla procesos de participación ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotras trabajamos con la administración pública principalmente con, con ayuntamientos medianos, pequeños y con, y con diputaciones, en la, implementación y en el desarrollo de políticas públicas eh, participativas. Es decir, nosotras elaboramos la metodología de los procesos de participación, bien directamente eh, interviniendo en el terreno o bien a través de formación a técnicos y técnicas que, como comentaba María ahora, ¿no? De, yo empecé la concejalía y, estaba sola, ¿no? Es, es algo que, que suele pasar mucho a los ayuntamientos que quieren emprender procesos le hace falta personal. Bueno, pues nosotras nos encargamos o bien de desarrollar, eh, formar a gente del territorio para que lleven a cabo los procesos eh, o bien también de formar a los propios técnicos y técnicas de las áreas de participación de los ayuntamientos. Eh, así por introduciros un poco, y esto lo tengo que leer porque siempre se me olvida, estamos ahora mismo desarrollando proyectos en, Andalucía, en, en, zonas de región de Murcia, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, y luego fuera de España estamos en, Uruguay, en República Dominicana, y actualmente estamos desarrollando un proyecto europeo con, junto a, Grecia, a Polonia y a Italia. Un segundo que el perro se está comiendo la silla. Ya, venga, corre, vete para allá. Bueno, eh, voy, a, voy a compartir mi, presentación muy en concreto de lo que yo vengo a hablar es de un proyecto que desarrollamos con, infancia y, adolescencia. Em, perdón, un proyecto con infancia y con adolescencia, tanto en colegios como en institutos, que se llama Agora Infantil. Entonces, lo que voy a hacer es eh, lo que voy a hacer es hablaros sobre la metodología que desarrollamos eh, y también os voy a comentar algunos de los resultados que hemos estado eh, obteniendo en los procesos. A ver, voy a compartir pantalla un segundo. Un segundo. Ven aquí, ven. Ya está. Bueno, esto pasará más de, en algún que otro momento a lo largo de la ponencia. Bueno, el, el Ágora Infantil, os comento. El Ágora Infantil es un, es un programa de democracia participativa que, destina, que realizamos con niños y niñas desde los 10 años hasta los 18. Eh, lo realizamos tanto en, los espacios de educación formal, es decir, en los colegios y en, y en los, institutos. Em, ¿Cuál es la base de nuestra intervención? Bueno, eh, nosotras nos movemos, uno de nuestros principales eh, motores es el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que mm, ya fue hace eh, casi, casi 30 años, bueno, en el año 89, en su artículo 12 dice que los estados garantizarán que el niño o la niña tenga derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten el niño y la niña tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta sea tenida en cuenta. Fijaros, esto fue en el año 89 y observad un poco a día de hoy cuál es la realidad. Esto parece algo súper revolucionario, pero <laughs> lo dijo eh, eh, Naciones Unidas. Esta es la base de, nuestras intervenciones. Eh, nosotras em, Trabajamos, uno de nuestros objetivos es incluir las voces de aquellos sectores de población que de manera tradicional han quedado excluidos y, relegados del ámbito de la vida pública. El proyecto infantil bueno, esto está desactualizado, a día de hoy son más de mil grupos. Eh, pero bueno, hemos trabajado alrededor de 45 municipios y cerca de, 80 eh, centros escolares. Eh, como os decía, nosotras trabajamos eh, dentro de, los colegios y de los institutos. Y este engranaje que veis aquí es un poco un resumen de la metodología, eh, que os voy a explicar un poco por encima porque si, me extendiera en ella echaría aquí eh, toda la tarde. Mirad, comentaros, tiene siete fases. La primera, ¿no? la fase cero, comienza con el compromiso local. todo proceso, pensamos que todo proceso participativo eh, si no cuentan con un apoyo eh, y una apuesta política, es complicado que, puedan llegar, que pueda llegar a tener un impacto dentro de la política pública. Entonces, nosotras siempre comenzamos con un compromiso político local. Nos reunimos con los ayuntamientos, con las diputaciones que quieran llevarlo a cabo para ver eh, cuáles son las temáticas que están interesadas en trabajar y cuál es el presupuesto con el que cuentan. Una vez ahí, el, ayuntamiento nos pone en contacto con los centros escolares y ahí ya eh, comenzamos a desarrollar los proyectos. Eh, como decía, trabajamos tanto con quinto y con sexto de primaria como con eh, eso y, bachillerato. Entonces, son siete fases. En la primera, bueno, son sesiones de, una hora y media dentro del aula. La primera sesión es una sesión de, de, conocimiento y de presentación en el que le explicamos a los chicos y a las chicas cuál es el objetivo del proyecto. Em, por lo general los ayuntamientos eh, suelen destinar una partida presupuestaria entonces, eh, imaginaros, nosotras vamos al aula y decimos, eh, chicos y chicas tenemos pues me lo voy a inventar, pues tenemos 10.000 euros en el, aura, en, el, área de cultura de vuestro municipio, ¿qué podemos hacer con este dinero? ¿no? Ese, es el, el punto de partida. En la sesión número 2, en la segunda sesión, lo que hacemos es que eh, le decimos a los niños y a las niñas que en la siguiente sesión, en la sesión 3, van a tener eh, una reunión, una entrevista con, los alcaldes, alcaldesas o, con las concejalías de, su municipio, en las que se van a convertir en periodistas y tienen que sacar toda la información que vean necesaria. Entonces, en la sesión número 2 lo que hacemos es que los niños y las niñas se organizan por grupo y comienzan a arrojar eh, preguntas sobre cuáles son las principales dudas que tienen en torno a la gestión de sus ayuntamientos. Pues, a ver, las preguntas salen de ellos y de ellas, pero eh, suelen preguntar cosas como eh, cómo se toman las decisiones dentro del ayuntamiento, eh, de qué manera se eligen a las concejales y a los concejales, em, cómo se administra el dinero y luego también se genera un espacio para eh, comentar cuáles son sus principales problemas y sus preocupaciones sobre su barrio Entonces, una vez que digamos que diseñamos esas, ruedas de prensa que le llamamos, esa simulación de ruedas de prensa con los niños y con las niñas, eh, nos vamos a la tercera sesión que es el encuentro con el ayuntamiento. Ahí los chicos y las chicas ocupan eh, los espacios municipales y allí tienen, le realizan la rueda de prensa a los cargos públicos. Eh, que, se prestan a, estar ahí. Entonces, es el momento en el que los chicos y las chicas recogen la información eh, sobre la, política local de, su municipio. Una vez que tienen esa información, una vez que se ha dado este encuentro, eh, nos vamos a la, sesión o a la fase número 4, que es la elaboración de propuestas. Entonces, ahí como trabajamos es que dividimos a los chicos y a las chicas en grupos pequeños eh, y tienen que llegar a, realizar una serie de propuestas de 3 a 5 eh, que tienen que después que presentar a toda la clase, ¡Ay, por Dios, que tienen que presentar después a toda la clase y, entre toda la clase votar, eh, votar y priorizar cuáles son las propuestas que quieren llevar a cabo. en la sesión número 5 perdón, en la fase número 4 lo que hacemos después nosotras con esas propuestas es que eh, se las mandamos al, ayuntamiento para que el ayuntamiento haga una valoración de viabilidad en función de los recursos técnicos y de los recursos económicos. En la sesión número 5, pues con esa información y esos informes de viabilidad que el ayuntamiento nos ha dado, le devolvemos eh, esa información a la clase y le decimos, chicos y chicas, de todas vuestras propuestas, eh, las que son viables en función a los recursos con los que contamos son estas, estas y estas. Y en esa sesión 5 ella ya cuando se vota y cuando se prioriza. Y por último, en la sesión eh, número 6, los chicos y las chicas se organizan para decidir quién hace qué, ¿no? Pues qué propuestas es la que vamos a priorizar, quién se va a encargar de qué, cómo lo hacemos, qué necesitamos, etcétera. Y ya eh, finalmente en la, en, la, última sesión organizamos, eh, junto al ayuntamiento, organizamos un, pleno que al final es un acto de en el que los chicos y las chicas visibilizan de qué manera ha sido su proceso deliberativo, cómo han tomado las decisiones y qué es lo que van a llevar a cabo. Eh, las propuestas, los procesos siempre son vinculantes, siempre cuando nos centramos con los ayuntamientos en el momento de, comenzar a, implementar el proyecto, eh, decimos que uno de los requisitos es que en el momento en el que comenzamos el proceso eh, no se puede quedar únicamente en algo propositivo, sino que tiene que haber una vinculación, es decir, que lo, que salga del aula tiene que, ejecutarse. ¿Qué cosas proponen? Bueno, es que llevamos casi 10 años haciendo esto, entonces, bueno, las propuestas son infinitas. Aquí recogí un poquito algunas de las que a mí siempre me han parecido más interesantes, más potentes. Em, de las aulas salen mucho, em, eh, salen mucho, eh, mucha necesidad eh, o mucha preocupación de, preocupación de los niños y niñas por querer trasladar sus ideas y sus opiniones sobre algunas temáticas, sobre todo eh, igualdad de género, eh, medio ambiente y acoso escolar. Estas son tres de las temáticas que, más le ronda por, por, la cabeza. Entonces salen propuestas de querer hacer campañas en la calle. Bueno, estas fotos eran previas a la crisis sanitaria, claro. Eh, salen, salen propuestas de actividades de hacer eh, mercadillos solidarios, de manifestaciones, teatros en la calle, eh, diseño de carteles y eh, difusión de sus propios folletos por los comercios locales. sale mucho, mucho, mucho, sale el, querer que se les vea, el querer ser visibles. Con esto quiero decir que nos propone mucho el querer eh, participar en, la radio local, en la tele local, el pintar un graffiti con lo que piensan. Em, sale mucho también, y a mí me gusta mucho, una de las principales propuestas, el ser agentes de sensibilización entre iguales, es decir, sale mucho la propuesta de que ellos y ellas con la información o con las temáticas que han trabajado con nosotras, quieren eh, replicar las mismas dinámicas con niños y niñas a lo mejor de, eh, menores, de, cursos menores, ser visibles, algo que sale mucho. Eh, de los proyectos más, potentes o, que, de los que a mí me, gustan más, por ejemplo, em, es el, diseño de, espacios por parte de ellos y ellas mismos. Y esto, ocurre cuando tenemos la suerte de que los ayuntamientos nos dicen, mira, tenemos ahí un, espacio municipal, o sea, tenemos un, puede ser un edificio, puede ser eh, incluso un, trozo, un, espacio de, terreno en el que no hay nada. Eh, entonces los ayuntamientos, los ayuntamientos nos dicen, aquí no hay nada y queremos que los niños y las niñas diseñen qué podemos hacer aquí. Bueno, entonces ahí han salido eh, diseño de, parques, han salido diseños de espacios culturales, de bibliotecas, de ludotecas, el coger eh, edificios que estaban abandonados y que los niños y las niñas hagan sus propias programaciones culturales eh, y lo diseñan todo, o sea, lo, diseñan desde las mascotas y dibujos que aparecen ahí, como el, puede parecer insignificante, pero eh, el, el, el, color del suelo, el tipo de columpio, el tipo de, arbolado, todo eso, cada cosa y cada detalle se elige en clase a, través de Y Si supierais los debates que se generan para elegir algo como el tipo de columpio, os quedáis con, la boca abierta. Y luego es tan potente que un niño o una niña vaya caminando por su ciudad y vaya viendo espacios que ha construido con los niños y niñas de su clase, imaginaros el impacto que eso puede tener. ¿Qué más? Eh, piden y quieren mucho ser los creadores de su ocio y su tiempo libre. Es de los proyectos, es de los proyectos que, mejor, que mejor nos sale. El que los niños y las niñas eh, sean los que diseñen las programaciones de, pues, de, su, feria, las programaciones de mm, cualquier tipo de, actividad lúdica o festiva que haya en un municipio si le damos a los niños y a las niñas la oportunidad de que sean ellos y ellas quienes diseñen los programas, eso va a ser un éxito asegurado, eh, sobre todo para la, para la, gente más joven, porque son ellos y ellas las que los diseñan en función de, su, de, sus necesidades. Em, una de las partes eh, que yo veo más, bueno, de las partes más potentes que tenemos en el proyecto y lo que nos da mucha solidez y a mí me da mucha seguridad en el momento de poder seguir replicando e implementando este proceso, es que tenemos la suerte de contar con un equipo de evaluación de las universidades de, Málaga y, Huelva, en el que eh, analizamos e, cuál es, el, impacto psicosocial en los niños y las niñas del proceso de, de participación que impulsamos. Entonces, ellas, nuestras compañeras de la universidad, analizan el empoderamiento, el bienestar, eh, la conexión que hay entre el grupo y la confianza que hay en la institución. El, del empoderamiento, eh, bueno, esto lo voy a comentar solo un poco por encima porque también es muy largo, pero del empoderamiento ellas lo que analizan es el, intrapersonal, que eso significa que es em, la, percepción que tiene el niño y la niña sobre sí mismo, es decir, la percepción que tiene el niño y la niña sobre su capacidad que tiene o no de transformar su entorno, Luego, el interaccional, que es el conocimiento sobre política local eh, de su municipio, eh, y el conductual. Y luego, en relación al grado del bienestar, analizamos el grado de percepción de sentirse escuchado. Y luego, respecto al intragrupal las relaciones en el grupo, analizamos tanto la cohesión como la inclusión. Y luego, por último, la, confianza en la institución, de qué manera perciben los niños y las niñas a, sus gobernantes. Em, aquí lo que os traigo, eh, mirad, el, la barra azul es el grupo en los que hacemos los proyectos de Ágora y la, y, la, y la, barra naranja es eh, un grupo de la misma edad pero de otra clase. Entonces nosotras eh, pasamos un, cuestionario antes de comenzar el proceso, un cuestionario al final y luego también realizamos registros de observación en clase para observar eh, de qué manera toman las decisiones, cuál es el tipo de, liderazgo que se ejerce dentro de clase y aquí como podéis observar, eh, los niños y las niñas que han pasado por el ágora infantil sienten que tienen, que pueden llegar a cambiar eh, la realidad de su municipio, es decir, hay un, hay un aumento del empoderamiento intrapersonal, piensan que son capaces de cambiar la realidad que les rodea. Eh, luego, respecto al empoderamiento eh, internacional, que es la, comprensión y el conocimiento del contexto político, bueno, pues los niños y las niñas que han pasado por el Ágora eh, conocen el, nombre de su alcalde o de su alcaldesa, vamos, de la gente del equipo del gobierno, saben eh, qué es el ayuntamiento y, saben eh, cómo se decide el, uso del dinero público, tienen mayor conciencia del concepto de los recursos de, lo público. luego aquí eh, uno de los datos que a mí me parecen eh, más interesantes y que da para un largo eh, debate es que mm, el, desarrollo de, procesos participativos o el desarrollo y la implementación de estas metodologías con niños y niñas hacen que se incluyan los perfiles que, que bien más se aíslan ellos mismos ellas mismas o bien más margina el grupo. Es decir, un 61% de los perfiles que estaban más aislados, en el momento en el que termina el proceso, eh, acaba mucho más cohesionado con el grupo. Esto se puede deber a cosas como que, bueno, pues en el momento en el que se abre y se desarrolla un proceso participativo, eh, tu, objetivo individual deja de ser un objetivo individual como tal y pasa a ser un objetivo grupal. Entonces, en el momento en el que tú estás con los compañeros y compañeras de clase deliberando u opinando eh, sobre alguna problemática eh, que a ti te preocupa, comienzas a escuchar, la, nosotras Utilizamos herramientas para incluir las voces eh, de aquellos niños y niñas que por lo general no intervienen en clase. Entonces, en el momento en el que hay un compañero o una compañera que comienza a opinar de una manera parecida a la que tú opinas sobre un problema común, ahí ya comienza eh, a haber una mayor mm, apertura a la escucha eh, y por lo tanto comienza a aumentar el grado de, cohesión social, de cohesión grupal. Eh, luego también los niños y las niñas que pasan por, por el proceso eh, aumentan en gran medida su percepción de sentirse escuchadas y, escuchados por parte de, su entorno. Y luego también aumenta en gran medida la, confianza que tienen en la institución. Yo creo que esto, vamos, después de mi experiencia creo que se debe principalmente eh, tanto a la fase o al momento de de encuentro con el ayuntamiento, a la fase en la que ellos y ellas hacen de, periodista Ese es un momento de, horizontalidad en el que se rompen los, poderes o la relación vertical que se establece primero de persona adulta a persona eh, menor y segundo de em, autoridad local eh, a, niño y niña del lugar. ¿no? De repente se genera un, un clima de confianza, de horizontalidad y de, igual a igual, eh, que ellos hacen que tengan mucha más confianza y cercanía en la, institución. Y luego, en segundo lugar, mira, En segundo lugar, em, creo, creo no, eh, también hace mucho, vamos, estoy segura, el que las decisiones sean vinculantes. Es decir, el que de lo que salga de clase se, se acabe haciendo, eso al niño y a la niña le da otra, otra visión completamente distinta de, la institución que, está en ese momento. Y luego, en nuestros procesos, por supuesto, la, visión de género, la transversalización es algo eh, fundamental y algo y una de las cosas eh, muy relevantes e, e, importantes que hemos notado con los procesos es que eh, las niñas arrancan con un grado de empoderamiento intrapersonal más bajo en los ítems de poder influir en las decisiones que toma la alcaldesa o las concejalas, eh, arrancan desde un punto más bajo también, piensan que no pueden cambiar las cosas que no les gustan de su espacio y también piensan que las personas mayores no van a tener en cuenta sus opiniones o que sus opiniones no, no son útiles. Las niñas parten de unos cuantos puntos más bajos, sin embargo, en el momento en el que terminan las intervenciones, el aura infantil tiene un efecto igualador, es decir, eh, aumenta su sensación de empoderamiento de forma eh, proporcionalmente igual que el de los varones. Eh, las chicas que han pasado también por el aura infantil muestran mayor intención de participar en las acciones relacionadas con la toma de decisiones y los chicos en menor medida, es decir, comienzan con con un, eh, eh, piensan que tienen menos capacidad de influir en su entorno y al final eh, tienen incluso más ganas o más predisposición que los chicos para participar en, los procesos. Fijaros, fijaros qué, cosa tan, a mí me parece muy potente. ¿Qué más? ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora mm, las imágenes y todo lo que os enseñaba antes era de antes del estado del arma y ahora pues hemos tenido que hacer, yo creo que como todo el mundo, un caje de bolillos. Eh, nos preocupaba mucho que los procesos participativos eh, decayeran. Em, entonces, bueno, hemos estado haciendo lo, imposible por intentar mantenerlos vivos, por un lado, tanto eh, siguiendo los colegios y los institutos con, con, las medidas de seguridad, trabajando con grupos reducidos y con los grupos burbujas, eso tenía la limitación de que no podíamos juntar a varios chicos y chicas los procesos de deliberación, lo cual lo hemos suplido eh, trabajando con los grupos burbuja y eh, desarrollando eh, plataformas deliberativas en las que los chicos y las chicas podían realizar sus propuestas online a través de, de que es una plataforma de software libre que nosotras desarrollamos para poder llevar a cabo tanto este tipo de procesos como los presupuestos participativos jóvenes que también los desarrollamos. Y luego, por otro lado, hemos estado eh, sacando adelante los procesos participativos digitales de mil maneras distintas. Eh, lo hemos hecho tanto con grupos de jóvenes, de voluntarios y voluntarias en horario de tarde, esto lo hacíamos de manera que el profesor o la profesora enganchaba a un grupo de voluntarios y de voluntarias, quienes quisieran, pues se reunía con nosotras por la tarde y hacíamos eh, todo este mismo eh, proceso metodológico que os he comentado lo hemos adaptado de manera online, utilizando muchos juegos digitales, realizando los encuentros digitales, también los encuentros con los ayuntamientos, las concejalías eh, con las que trabajamos, todas seguían con muchas ganas de participar, por lo tanto, la fase de la, de la rueda de prensa que llamamos también la hemos realizado de manera online. luego también otro formato que hemos hecho es... Eh, trabajar con los niños y las niñas dentro de clase eh, y nosotras desde casa. <laughs> eso así un poco para volverse loca, pero también ha funcionado. Nos ponían en la pantalla digital, nosotras estábamos en casa eh, dinamizando y acompañando el proceso y los chicos y las chicas trabajaban, trabajaban desde el aula. Todo se puede hacer, si hay voluntad, absolutamente todo se puede hacer. Eh, teniendo la, complicidad y el trabajo de ayuntamientos, centros educativos y un buen equipo que, entienda y sepa cómo funciona la metodología participativa, yo ya creo que mm, todo es posible. A día de hoy, en este escenario que, necesitamos, eh, creo que más que nunca eh, necesitamos que sean escuchados, escuchadas y, acompañadas. Creo que con el tema de la crisis sanitaria eh, sobre todo al inicio, ¿no? Se dejó a los niños y a las niñas en un segundo, quinto, décimo plano. Eh, necesitamos reforzar políticas públicas en que los niños y las niñas sean visibles y, recuperen su voz. Eh, y más ahora, bueno, ahora mismo está la cosa cambiando un poco, pero cuando ya de, de repente no podemos tomar las calles o no podemos eh, seguir fortaleciendo los procesos, hay un, grave peligro de debilitamiento de, la democracia, pues aún en pandemia también tenemos que seguir esforzándonos para intentar acoplarnos sea como sea de manera digital, pero para que, estos procesos no, no decaigan y, seguir fortaleciendo esos espacios para que los chicos y chicas sigan eh, fortaleciendo sus vínculos y, sus redes. Y, y, esto es lo que tenía y ya llevo media hora hablando. ¿no? Sí, voy a dejar de compartir pantalla. Y, ya está, esto es el, en concreto el, el Ágora de infantil, aparte de esto hacemos 500.000 cosas más, pero claro, quería centrarme solo en una cosa, fíjate, y, y, y he ocupado media hora. <laughs> pero bueno, que os puedo dejar mi contacto, mis datos, mi, lo que necesitéis para comentaros de más cosas que hacemos, porque el presupuesto participativo joven también lo trabajamos de otra manera, a través de grupos motores, con plataformas eh, digitales, con actividades en espacios públicos, pero eso es otra cosa. Y ya está, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por querer participar con nosotras. Y bueno, os animamos a que pongáis por el chat la información, página web o algún contacto. Ahí algunos asistentes que, la, están pidiendo. Eh, y nada, muy interesante la presentación del proyecto y sobre todo el destacar la importancia que estos presupuestos tienen en la formación de los, de los más jóvenes, que muchas veces le llega impuesto hasta lo más insospechado. El hecho de que formen también parte de su municipio, lo que has comentado, que vean un parque y que vean que ese parque que han participado en la construcción de, ese parque, en que se haga de, tal manera o que se haga ese parque y no otro. Y bueno, también me parece muy interesante la perspectiva de género dentro de, porque muchas veces se nos, se nos olvida, parece que todos partimos de la misma base y no siempre es así, y el género también es, también es condicionante. Y nada, muchas gracias por, por participar y ahora se abre un turno de, de preguntas para quien, quien quiera ahondar más en algún tema de los que se han tratado. Vale, pues vamos a, si queréis daros paso o leemos el chat, algunas cosas que ponen por aquí. Eh, eh, Fran dice, me ha recordado a un proyecto que llevamos a cabo en nuestra localidad. Fran, si nos quieres contar cuál es la localidad o dar alguna pincelada. También dice Andrea, me parece increíble lo bien que adaptaron el proyecto en la pandemia. Ay, Fran nos responde que el saucejo. Pues, Fran, si te animas a, hacer alguna pregunta o a comentarnos y si, te animas también a, dejarnos, no sé si hay algún tipo de información disponible sobre, sobre ese este proyecto participativo. Genial. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguna pregunta? Pues, pues, pues estupendo, Fran. Eh, eh, el micro es tuyo. Claro, claro que puede. Este es un turno de preguntas y, por supuesto. Muy buenas a todos y a todas. Muy buenas, Fran. Me han encantado las dos ponentes que, que habéis puesto. Y esta última es verdad que me ha recordado una que llevamos nosotros. Eh, sí me gustaría hacer una pregunta, Miriam. El tema de llevarlo a cabo, tengo jaleo fuera porque tengo aquí las niñas, perdonad, ¿vale? Que me gustaría saber el tema online, eh, porque nosotros hemos tenido esa cuestión que la llevamos a cabo con nuestro, nuestro ayuntamiento. Como tenemos jóvenes desde quinto y sexto hasta primero y segundo de la ESO, pues el tema del móvil, las conexiones, eh, nos planteamos el hecho de que no sabía si teníamos permiso, permisos paternos y demás para poder llevar a cabo esa fundación. Y me gustaría saber cómo lo habéis llevado a cabo. Pues eh, eh, nosotras siempre, antes de, trabajar, pasamos necesitamos que los, tutores, las tutoras, vamos, los, padres, las madres, bueno, el referente del cuidador, cuidadora, eh, nos firmen un, permiso de, imagen, eh, o sea, para autorizarnos que el niño y la niña eh, puede participar en la acción, tanto a nivel de, imágenes, de fotos, de, vídeos y que también pueden utilizar dispositivos móviles. Cuando trabajamos con las edades más pequeñas, con que tengo sexo que no tienen, eh, trabajamos a través del aula de, la clase, que por lo general a día de hoy suelen estar eh, equipadas, y con los más mayores a través de su teléfono móvil, pero siempre con una... Eh, tenemos un, diseño de una, de una autorización y necesitamos que antes de comenzar el proceso los niños y las niñas nos la traigan firmada. No sé si te he contestado nosotros el tema de la autorización para el tema de derechos de imagen siempre lo, llevamos a cabo, tanto si lo hacemos presencial como ahora cuando lo hemos hecho de manera digital. Pero yo me refería más concretamente a la herramienta, a través de qué herramientas se conectan los, los, chicos y las chicas para poder llevar a cabo la conexión móvil? a través de una única pantalla, ¿cómo lo habéis llevado a cabo? Vale, pues mira, eh, con los adolescentes, eh, los chicos y las chicas llevaban su propio móvil, entonces se conectaban en clase. O sea, nosotras estábamos en casa y <laughs> eso era una locura, pero, pero ha salido, ¿eh? eh ellos estaban en casa, cada uno y cada, en, clase, cada uno y cada una con su móvil y nosotras estábamos en cada una en, nuestras casas llevando el proceso y nos conectábamos por Zoom. Eh, y luego, con los de primaria, o, o aparecíamos nosotras en la pantalla digital grande de la clase, o sea, la, profe o el profe nos enchufaba y nos ponía en la pantalla, entonces eh, toda la clase nos veía, eh, o el, cole daba eh, tablets que la repartían en grupos pequeños y se conectaban por ahí. Vale, genial, pues, pues nos ha ayudado mucho porque nosotros hemos tenido mucho mucho inconveniente y, es que también nos planteó la, duda éticamente si llevar a cabo a través de más medios digitales este proyecto o darle un paréntesis. Yo aconsejaría que, que probarais y, que lo intentarais. Eh, bien contable, bien a través, de lo que te digo, pues, la persona que viene a dinamiza en casa y a través de una pantalla digital del cole, pero yo nosotras, mm, de verdad, si supierais la de formatos que hemos intentado y todos, de una, a ver, obviamente la parte presencial es infinitamente mejor, pero todo ha salido, ¿eh? no, se nos ha caído ningún proceso, todo ha salido adelante. Es un poco locura, pero, pero todo sale. Yo os animo a las que estéis interesadas, a los que estéis interesados, que, que, todo es probar, que, que todo es, es innovar, porque cuando hay voluntad y ganas, sale adelante seguro. Muchas gracias, gracias. A ti. Eh, muchas gracias, Fran y, a Miriam. Ha pedido la palabra Victoria. Sí, buenas. Eh, lo mío es más bien práctico. A ver, que me ponga yo por aquí. Hola. Es más bien práctico. ¿Siempre hacéis el contacto a través del ayuntamiento primero? o podemos organizar organizáis de otra manera? Es para Miriam la pregunta. Ah, Te cuento por qué. Eh, yo trabajo en un centro educativo y llevamos tiempo dándole vueltas a hacer cosas un poco más participativas. Este año hemos hecho una cosita relacionada con calles con nombres de mujer, ellos han investigado sobre las calles con nombres de mujer, entonces se ha elevado al pleno su petición de de más calles con nombres de mujer, ellos han votado qué nombres de mujer querían ponerle, lo han tomado, sea, todo esto lo han decidido ellos, el ayuntamiento ha dicho que sí, otro año les está, tenemos eh, una piscina que está a medio hacer y em, los, niños en clase de tecnología hicieron una propuesta de una, de una piscina que tuviera, que fuera sostenible, que se calentara con, em, con placas solares, no sé qué, no sé cuántos. Claro, todas estas cosas bien, pero claro, mm, lo de las calles, ah, sí, muy bien, muy bien, sí, sí, aprobado, aprobado, pero ya cuando hagamos calles nuevas, lo de la piscina, pues es inviable porque dinero no hay, por eso no está acabada. Entonces, como que falta ese empujoncillo de hacer cosas más reales y, veo que vuestro proyecto sí lo lleva un poquito más para allá. Entonces, em, que te quiero conmigo, vaya. <laughs> Entonces, entonces, que la cosa es saber si tengo que hablar primero con el ayuntamiento, hablamos con, o sea, cómo os organizáis para llegar al proceso de llegar a trabajar con un, con un centro. Pues justo, justo lo que comentas, eh, si es que la, voluntad política hace tanto, es que eh, marca la diferencia que o los procesos participativos sin voluntad política obviamente se pueden llevar a implementar, pero trabajando otra otras cosas como cuáles son los recursos que tiene el grupo para llevar a cabo una acción, un programa, un proyecto, pero digamos más a, otro nivel, a otra escala. ¿no? Si lo que estamos pensando es algo más de impacto local municipal, como cambiar el nombre de las calles o, otro ocio, como la, piscina pública, para eso necesitamos de los recursos municipales. Y si necesitamos de los recursos municipales, necesitamos del apoyo de la institución. Entonces, nosotras, eh, eh, como trabajamos, eh, hacemos una labor inicial eh, muy de, de, comercial, o sea, directamente de ir llamando, mandando correos. O sea, nosotras como empezamos, que yo, yo estoy desde el inicio, empezamos hace 10 años, y nosotras empezamos sacándonos un listado de la Junta de Andalucía de ayuntamientos que habían pedido subvenciones al área de, a una subvención de participación que había y yo matándome con el coche de pueblo en pueblo contando lo que hacíamos. A día de hoy, menos mal que eso ya no tenemos que hacerlo porque, bueno, tenemos ya un espacio y, ya nos llaman pero digamos que para eh, desarrollar un proyecto en, el espacio, en la localidad en la que tú estés, eh, eh, es el ayuntamiento el que tendría que, querer, que, llamarnos. Y si el ayuntamiento no nos <laughs> llamase, pues bueno, también otras veces hemos ido de la mano de alguien del municipio, del centro escolar o de algo que tuviera una relación o bueno, o no, y directamente nos hemos sentado con las concejalías a presentar, a presentar el proyecto y a presentar el proceso. Y es verdad que cambia la peli eh, cuando tú, te presentas a una eh, concejalía o a un espacio hablando de algo que tú ya sabes que funciona, eh, eso es algo completamente distinto y hay más predisposición a, llevarlo, a, llevarlo a cabo. Vamos, yo te diría que, que sí, que sí que necesitamos la, complicidad o el trabajo con con el ayuntamiento, pero que primero habría que hacer un trabajo de, aproximación y de presentación de la propuesta, a ver qué, les parece. Vale, eh, eh contigo, muchas gracias. <laughs> <laughs> si, si, me dejáis un, segundito, es súper importante lo que comentabas de la implicación del político en este caso. Nosotros tuvimos claro desde el principio, y así se lo hice yo a, extensivo a toda la corporación, que si iniciábamos el tema de los presupuestos participativos y la Concejalía de Participación Ciudadana no era para quedar bien y ponerle un nombre, sino que la gente tenía que ver que aquellas propuestas que presentaban se ejecutaban, porque de otra manera no las ibas a volver a hacer partícipes en otra nueva edición. Es súper importantísimo que las propuestas que se presenten, que se ejecuten y que la gente lo vea, porque es eh, la manera de que la gente vuelva a participar lo que comentaba la compañera de que se hizo el nombre de la calle y la contestación fue sí, pero cuando haya otras calles, pues la verdad que <laughs> no, me parece una buena contestación y, ni, el tema del presupuesto, ¿no? Evidentemente el presupuesto del ayuntamiento es el que es, pero yo siempre lo he dicho que si son propuestas que salen de la propia ciudadanía, tienes que buscar y tienes que mirar eh, de dónde sacar presupuesto para hacerlo realidad, porque evidentemente estás a su servicio, no, hay, no hay otra. Vamos, es, mi manera de, entender las cosas. Y, aparte, eh, María, en relación con lo que comentas, cuando se desarrollan procesos participativos que después, los que después no hay vinculación eh, política, los que después no, eso no, no se lleva a cabo, al final lo que acaba generando es un defecto rebote de desilusión, de descontento y de, alejamiento de la gente. El impulsar proceso para después no llevarlo a cabo es, un, error, es un, alejarte al final de la gente. Pues no sé si hay más dudas, pero si no, casi que con esto concluimos. Eh, muchísimas gracias a Mari, a Miriam, a todos y todas las participantes. Eh, muchísimas gracias porque es muy interesante y, es, es, muy interesante escucharos y, ver todo el acompañamiento que está haciendo y todo lo que estáis haciendo para implementar los valores democráticos en, chicos y chicas muy jóvenes. Eh, implicándolos en su entorno, en su municipio, para que viendo que sus acciones tienen repercusiones en su entorno más cercano y, creo que es muy importante. Recordaros a los y las participantes que la siguiente sesión será el día 8, eh, que, donde os presentaremos en esa sesión eh, bueno, unas herramientas para diseñar un proyecto de presupuesto participativo. Se os facilitarán también alguna guía, algunos documentos que trabajaréis en las siguientes sesiones y eh, además contaremos con las presentaciones de, dos localidades que también están haciendo presupuestos participativos, ¿vale? Y comenzaremos a, trabajar, como ya digo, este, este proyecto, a diseñarlo en, los grupos. Así que nada, eh, os emplazamos a ese, ese día 8, recibiréis por email eh, entre mañana y pasado la, siguiente sala de Zoom y las instrucciones como esta vez. Y cualquier cosa nos podéis contactar a es con dudas, con preguntas o con cualquier tipo de consulta, ¿vale? Muchísimas gracias a todas. ¿Cuándo es la sesión?